system የምንለው ይሆናል። lecture one introduction to control system። ስለዚህ ይህን ኮርስ እናያለን ማለት ነው። በዚህ ኮርስ ውስጥ በዚህ lecture የምናያቸው content ኦች introduction ይኖረናል ስለ control system፣ ከዛ then classification of control system ምን አይነት classification አሉ የሚለውን እናያለን። after that general block diagram of control system። ስለዚህ አንድ control system የሚኖረውን general block diagram እያየን እዛ block diagram ላይ ያሉትን content ኦች ሊሆን ይችላል or የተለያዩ parameter ኦችን እያነሳን እንወያያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ introduction ኣችን ስንሄድ control system የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ control system የምንለው control engineering የምንለው የ engineering part አለ። ያው እንደምናውቀው ብዙ ጊዜ በሀገራችን የ engineering ኮርሶች የሚሰጡት ለአምስት ዓመት ነው። specially በ electrical engineering department ውስጥ አራተኛ ዓመት ላይ ሲደረስ ብዙ ቦታዎች ላይ stream ይመረጣል። ብዙ ጊዜ በሀገራችን ላይ እንደ computer engineering፣ computer electrical engineering፣ communication፣ power እና control የሚባሉ stream ኦች የተለመዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ electrical engineering part ነው control engineering እና mainly በዛ stream ውስጥ ይሰጣል ማለት ነው ይሄ ኮርስ። እንደገና ለተለያዩ electromechanical engineering ላይም የሚሰጥ ኮርስ ነው። ስለዚህ wide ሰፋ ያለ ኮርስ ነው። ወደ ብዙ የ engineering part ኦች ጋር link ሆኖ ብዙ ስራዎች የሚሰሩበት ነው እና introduction ኣችን ላይ ስንሄድ ኢንትሮዲስ እናደረገው control system control system ምንድን ነው ስለምን ያያል ምን ምን አሉ በውስጣቸው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው it's combination of several components all working together to perform certain function። ስለዚህ አንድ control system control system ነው የምንለው በውስጡ ምን ይኖርታል ማለት ነው የተለያዩ ወይም several የሆኑ የተለያዩ አይነት ብዙ component ኦች ሊኖሩት ይችላል ማለት ነው። እነዛ እና እነዛ component ኦች ደግሞ የሚሰሩት specific የሆነ function ይኖራል ማለት ነው። የሆነ certain የሆነ function ይኖራቸዋል። የሆነ function ን የሆነ physical system ን control ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ physical system የተለያየ አይነት system ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ control system ምን አለው component ኦች አሉት። based on that component ወይም እነዛን component ኦች በመጠቀም ሰርቲን ፋንክሽን ይሰራል ማለት ነው። controlling function ማለት ነው። ስለዚህ ወደ component ኦቹ ስንሄድ controller አለው፣ actuator ይኖረዋል፣ plant እና feedback system ወይም feedback loop ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ስናይ controller controller የምንለው ምንድን ነው? በዛ control system ውስጥ ያ የሚፈለገው action continuously እንዲቀጥልልን የሚያደርግልን ማለት ነው። check እያደረገ system ኡን የሚፈለገውን respond maintain የሚያደርግልን controller እንለዋለን ማለት ነው። የሚፈለገውን respond ወይም output maintain የሚያደርግልን በዛ control system ውስጥ ማለት ስለዚህ control system ስናወራ ከ component ኡ ባሻገር ምን አለ input output የምንላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያን output maintain አድርጎልን ለተሰጠው input ያ የተፈለገው output maintain እንዲሆን የሚያደርግልን ወይም በቃ system ኡ flow ሲያደርግ maintain አድርጎ ወይም የሚፈለገው action እንዲካሄድ የሚያደርግልን ያን ኮንትሮል እንለዋለን device ኡን ማለት ነው። ስለዚህ control signal ኦችን ይለቃል ወይም control የተደረጉ signal ኦችን ይለቃል። ያኚህ signal ኦች ለ actuator ኣችን ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ based on በዛ control በተደረገው signal አማካኝነት actuator ኣችን physical action ይሰጣሉ ወይም physical action ያደርጋሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ actuator ላይ ምን ምን ይካተታል? ሞተሮች heater ከሆነ system ኣችን ደግሞ heating heat coil ኦች የተለያዩ የሆኑ ማሞቂያ coil ኦች ይገባሉ። እና እነዚህ አክቹዌተሮች ኮንትሮል የሆነውን signal ከ controller ኡ ነው የሚያገኙት ማለት ነው። ምናልባት controller ኣችን የተለያዩ circuit ኦች ሊሆን ይችላል timer circuit ሊሆን ይችላል። የተለያዩ PID controller ኦች ሊሆኑ ይችላሉ የተለያዩ controller ኦች ሊሆኑ ይችላሉ እና እነዛ controller ምንድነው የሚሰጡት ለ actuator ኣችን controlled የሆነ signal ይሰጣሉ ማለት ነው። ወይም actuator ኡ መስራት ያለበትን limit ያ የሚሰሩበት physical variable ለምሳሌ temperature ሊሆን ይችላል or የሆነ position ሊሆን ይችላል speed ሊሆን ይችላል ያን maintain እንዲያደርጉ የሚሰጣቸው signal ነው ማለት ነው ኮንትሮለሩ የሚሰጣቸው። ስለዚህ አክቹዌተራችን አለ ከዛ ከአክቹዌተራችን ደግሞ ያን አክሽን የሚያደርገው ፕላንታችን ላይ ማለት ነው። ፕላንቱ ላይ ያለውን ሲስተም ኮንትሮል ለማድረግ ነው። ስለዚህ plant የምንለው ነገር ምንድን ነው? control system ኡ የሚካሄድበት part ማለት ነው። ስለዚህ control system ኡ ያው ለምሳሌ የ robot hand control እያደረግን ከሆነ plant ኣችን ሮቦቱ ነው ማለት ነው። ሌላም አሁን ሶላር አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ solar tracking system አለ። አሁን አዲስ ያው እንደምናውቀው ፀሐይ በምስራቅ ወጣ በምዕራብ ትገባለች ስለዚህ maximum የሆነ ኤፊሽንሲ ለማግኘት በፀሀይ movement ያው ፀሀይ move አታደረግም መሬት በዛቢያ move ስታደርግ ፀሐይ ከምስራቅ ወጣ ወደ ምዕራብ ትገባለች ማለት ነው። የዛኔ maximum efficiency ለማግኘት solar panel ኡ አብሮ move ማድረግ አለበት ማለት ነው። stationary የሆነበት position ላይ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ቀጥ ቁጭ ብሎ ከሆነ maximum የሆነ light intensity የሚያገኘው ፀሐይ ስድስት ሰዓት አካባቢ ነው overhead የምትሆኑ ቀጥ የምትሆነው ስለዚህ የዛኔ ፕሪፔንዲኩላር ስትሆን ብቻ ነው ማለት ነው ማክሲማም ማክሲመም ኤፊሽንሲውን ወይም ማክሲማም አውትፑቱ ሊሰጠን የሚችለው የሶላር ፓኔል ነገር ግን ከፀሐይ motion ጋር አብሮ የእሷን motion check እያደረገ solar panel ኣችን move የሚያደርግ ከሆነ ግን ምንድን ነው ሁሌም maximum የሆነ output እናገኛለን ማለት ነው የ solar panel ኡን ምክንያቱም ሁሌም ለፀሐይ ቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ አድርጎ ነው move የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋ አሁን ምንድነው plant ኣችን solar panel system ኣችን ነው ማለት ነው። plant የምንለው ነገር control ማድረግ የምንፈልገው ነገር ማለት ነው። plant የምንለው ሌላው ደግሞ feedback የምንለው ነገር ነው። እንግዲህ feedback የምንለውን ስናወራ ምን ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው እዛ ጋር control system type ኦች ብለናል በእርግጥ ብዙ አይነት type ኦች አሉ ግን በአሁኑ ለአሁኑ ኮርስ እዚህ ጋ በዋንነት የምናየው ወይም control system ላይ በዋንነት የምናያቸው የ type control system type ኦች ምን አይነት ናቸው? open loop እና closed loop የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ feedback ብዙ ጊዜ ያለን ወይም ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሁሌም ያለን feedback ምን ላይ ነው? closed loop control system ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ feedback circuit ኦች ምንድናቸው የሚሆኑት? sensor ኦች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚሆኑት የ sensor ኦች circuit ነው እና ምንድን ነው የሚያደርጉት output ላይ አንደኛ plant ኡ በሚፈለገው output ስራው እየተሰራ ነው እንዲ የሚለውን check ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ምን temperature control ማድረግ ፈልገን ከሆነ የአንድን ቦታ ወይም የአንድን ቤት ለምሳሌ በክረምት ጊዜ ቤታችን እንዲሞቅልን እንፈልጋለን። ስለዚህ ለምሳሌ ቤታችን መሞቅ ያለበት በ27 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ብለን ብናስብ፣ ስለዚህ ኢንፑታችን ላይ ታይም ኢንፑት ሲሰጠው ለኮንትሮለራችን ኢንፑት ሲሰጠው ለኮንትሮለራችን ቴምፕሬቸራችን 27 ዲግሪ ሴልሽስ ላይ maintain እንዲያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ input ኣችን ለ controller ኣችን temperature ራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 27 ዲግሪ ሴልሽስ ላይ temperature ኣችን maintain እንዲያደረግ እንደገና ደግሞ controller ኡ ያው electrical ስራውን እንዲሰራ controller ኡ የሚሰጠው electrical voltage አለው። ግን በዋነት input ኣችን እዛ ጋር temperature ኣችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ temperature ኣችን 27 ዲግሪ ሴልሽስ የሚለው as input ይሰጠናል። ከዛ በኋላ ይሄን temperature ነው output ላይ ማግኘት የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ቤታችን በ27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሞቅልን ነው ማድረግ የምንፈልገው። ስለዚህ output ኣችን ላይ ያንን ነገር ልናገኘው ይገባል ማለት ስለዚህ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሆን አድርጎ controller ኣችን ለ actuator ኣችን signal ይሰጠዋል። actuator ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚሆነው heating coil ኦች ናቸው። ስለዚህ heating coil ኡ በስንት ዲግሪ ሴልሺየስ በ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሞቅ ያደረግና ቤቱን እንዲሞቅ ያደረጋል ማለት ነው። ራሱን በማሞቅ ቤቱን እንዲሞቅ ያደርጋል። ነገር ግን fluctuation ቢፈጠር እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ቤታችን disturbance disturbance ለምሳሌ internal ም external ም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በሩን ብንከፍት ወር መስኮት ብንከፍት ቀዝቃዛ አየር ይገባል ወደ ቤታችን ማለት ነው። ስለዚህ የቤቱ temperature ይቀንሳል። ስለዚህ የዛኔ ሲቀንስልን feedback ከሌለን ወይም output ኡ ላይ sensor ከሌለን ያ sensor ለ input ኣችን የሚሰጥልን ማለት ነው። ለ controller ኡ ይሰጠዋል ማለት ነው። sensor ኡ ለ controller ኡ ይሰጠዋል። ስለዚህ output ኣችን ላይ ግን feedback ወይም sensor ከሌለን ማስተካከል አይችልም ማለት ነው። control system ኡ open loop ሲሆን ቀጥታ ቀጥታ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲወጣ እያደረገ ነው። ግን እዚህ ጋር በር ተከፍቷል። ምን ሆኗል አሁን ማለት ነው? temperature ቀዝቃዛ አየር ወደ ቤት ገብቷል። ስለዚህ የቤቱ temperature ይቀንሳል ማለት ነው። ከ27 ዲግሪ ሴልሺየስ ይወርዳል። ስለዚህ አሁን heater ኡ ከፍ ባለ temperature መሞቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ feedback ስለማይኖረን ኦፕን ጊዜ heater ኡን ከፍ አድርገን ማሞቅ አንችልም። ምክንያቱም በቃ አንዴ set የተደረገለትን ነው controller ኡ እየሰራ ያለ። አሁን ግን feedback circuit ቢኖረን ወይም sensor circuit ቢኖረን ኖሮ ግን ምን ማድረግ እንችላለን? እዛ ጋ ያለውን ቴምፕሬቸር ቤቱ ሲከፈት የሚገባውን ቴምፕሬቸር አውትፑታችን ጋር የሚኖረንን ቴምፕሬቸር ቼክ እያደረገ ለኢንፑት ለኮንትሮለሩ ኢንፑት ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ የቤቱ ቅዝቃዜ 27 ዲግሪ ሴልሲየስ ከሆነ controller ኡ action ኡ ይቀጥላል የነበረው action ማለት ነው። ነገር ግን በሩ ሲከፈት temperature ኡ የቤቱ ዝቅ ብሎ ከሆነ ወደ 25 ዲግሪ ሴልሲየስ ዝቅ ብሎ ከሆነ 25 ዲግሪ ሴልሲየስን output ላይ measure አድርጎ feedback ወይም የሴንሰር ሰርኪታችን ለኮንትሮለራችን አሲንፑት ይሰጠዋል። ስለዚህ አሁን output አችን ጋር ያለው 25 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው። ስለዚህ input ላይ ግን እኛ የሰጠነው ስንት ነው? መጀመሪያ ለኮንትሮላችን 27 ዲግሪ ሴልሽስ አውትፑት እንዲያወጣ ፈልገን ነው የሰጠነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ሁለት ዲግሪ ሴልሽስ error አለች ማለት ነው። ስለዚህ ያችን error compensate ለማድረግ ኮንትሮላችን የሆነ action ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ heater ኡን ከፍ ባለ ዲግሪ ሴልሽስ ያሞቀውና output አችን ላይ 27 ዲግሪ ሴልሽስ እንድናገኝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የ feedback ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ output ኡን check እያደረገ የተፈለገው output ነው እንዲ ያለው እና እያለ ለ input ኡ ይሰጠናል። ያን input ያ ደግሞ ኮንትሮል ለኮንትሮለር አስ ኢንፑት ይሰጣል። ከዛ ኮንትሮለር ቼክ እያደረገ እንትኑ continuously በሚፈለግበት ደረጃ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። fluctuation ሲፈጠር አንዳንዴ internal disturbance ኦች ይኖራሉ። በ component ኦቹ አማካኝነት ምናምን የሚሰራው ስራ በሚፈለገው output ላይ ላይሆን ይችላል። የዛኔ feedback ካለን የተሰራ ያለው ስራ በሚፈለገው physical parameter ላይ አይደለም። ስለዚህ ያ physical parameter maintain እንዲደረግ controller ኡ እንዲያስተካክል ይሰጠዋል ማለት ነው። አውትፑቱን አሲምፑት ይሰጠዋል። የዛኔ controller ኡ error ኡን check እያደረገ ምን ያደርጋል? plant አችን ላይ control የሚደረገውን physical variable ያስተካክለዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ ናቸው component ኦቹ ማለት ነው። controller፣ actuator፣ plant እና feedback system ኦች ናቸው። ብዙ ጊዜ ሁሌም feedback ያለ ምን ላይ ነው? closed loop control system የምንለው ላይ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምናቸው እናያለን? function አቸውን ነው ማለት function ያልነው ምን ነገር ነው? እዛ ጋር function ያልነው component ብለናል። ከዛ function ብለናል፣ certain function ብለናል። function ምንድነው including control physical variable። ስለዚህ physical variable ኦችን ነው control የምናደርገው። መጀመሪያው ምንድን ለምሳሌ temperature። ስለዚህ temperature ኡን የአንድን ቤት አሁን ለምሳሌ ከሆነ የዛን ቤት temperature maintain ማድረግ ነው የፈለግ ነው ስለዚህ temperature ኡ ነው physical variable አችን። ስለዚህ function ኗ ምንድነው? temperature ኡን በሚፈለገው temperature amount ላይ ወይም መጠን ላይ control አድርጎ maintain አድርጎ ማስቀመጥ ነው የዛ control system function ኡ ማለት ነው። ሌላው ከሆነ ደግሞ flow rate። ስለዚህ የሆነ flow rate ለምሳሌ የሆነ ውሃ ሊሆን ይችላል የሚፈስበትን flow rate ኡን check እያደረገ በሚፈልገው flow rate range እንዲቀመጥ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ሜትር ኪዩብ ፐርሰከንድ እንዲወጣ ተፈልጎ ከሆነ output አችን ላይ የሆነ ነገር ስንከፍት የሆነ ቫልቭ ስንከፍት ወይም ቫልቡ በአክቹዌተር አማካኝነት ሲከፈት output ላይ አንድ meter cube per second እንዲወጣ ተፈልጎ ከሆነ ያቺ አንድ meter cube per second maintain እየተደረገች እንድትሄድ የሚያደርግ control system ነው ማለት ነው ያ control system አችን ስለዚህ የዛ control system function ምንድን ነው? flow rate ኡን control ማድረግ ነው። ሌላ ደግሞ position ኦችን አሁን ለምሳሌ ቅድም solar tracker ያልነው ምንድን ነው? ስለዚህ የፀሐይን movement ከምስራቅ ወጥታ ወደ ምዕራብ የምትገባበትን movement check እያደረገ ማለት ምን ማለት ነው? position ኡን ይቀይራል ማለት ነው። theta ውን ይቀይራል ሞተሩ በሆነ angle እየዞረ እየዞረ time እየጠበቀ ማለት ነው። ስለዚህ በሆነ time range ውስጥ የሞተሩ position ነው የሚቀየረው። solar panel ኡ ላይ connect የተደረገው ሞተር position ኡ ይቀየራል። የዛኔ አብሮ ይዞራል ማለት ነው። ፀሐያ በምትዞርበት ጊዜ አብሮ ይዞራል። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? position ን control እያደረግን ነው። በሆነ time range ውስጥ ፀሐይ ጠዋት ወጥታ አራት ሰዓት ላይ የሆነ የምደርስበት ቦታ አለ። ስለዚህ አምስት ሰዓት የሆነ የምደርስበት ቦታ አለ። ስለዚህ የዛኔ አራት ሰዓት ላይ የሆነ position ላይ መምጣት አለበት ሶላሩ ሞተሩ move አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ actuator ሞተራችን ስለዚህ ፖዚሽኑን ኮንትሮል አደረግን ማለት ነው። አሁን ስለዚህ position ኡን control በማድረግ solar track እያደረግን የሆነ ኤነርጂ በሶላሩ አማካኝነት በ solar panel ኡ አማካኝነት የሆነ energy ፕሮዲስ አደረግን ወይም gain አደረግን ማለት ነው። እና እዚጋ position ኡ ነው control የተደረገው። ሌላ speed ነው የሆነ motion የሚያካሄድ ነገር እንቅስቃሴ የሚያካሄድ ነገር የእሱን speed ኡን control ማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ physical variable ኦችን control እያደረግን የምንሄድበት ነው ማለት ነው function ኡ። ስለዚህ function ኡ እነዚህን physical variable ኦች control ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ component ና function ኦችን በዚህ መልክ እናያቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ኮንትሮል ሲስተም መስታብ ኢንፑት አውትፑት ወይስ አቺቭ ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ኦብጀክቲቭስ ኤንድ ኮንትሮል አክሽን። ስለዚህ ሁሌም አንድ control system የሆነ input ይኖረዋል። ከዚያ ያ input output ላይ የሚጠበቅ አለ። ያን output achieve ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ output አችን ላይ አሁን ለምሳሌ temperature sensor ከሆነ input አችን ምንድን ነው? input አችን እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩን maintain ማድረግ የተፈለገው temperature ነው። output ላይም temperature ነው ሜጀር የምናደርገው ማለት ነው። ያ አለ። የተለያዩ አይነቶች አሉ control system ኦች እና input አቸውን ተጠቅመን output የሆነ output gain ማድረግ ነው እና ያን output gain ለማድረግ በመሃላቸው የተለያዩ component ኦች ይገባሉ እነዛን በውስጡ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ control system can also be defined as a system which consists of what number of components connected together to perform a specific function in which the output is controlled by the input። ስለዚህ output ኣችን በ input ኣችን control እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋ ያለው statement ን ስናብራራ ላይ ነው መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ input ይሰጠዋል። ከዛ የሚጠበቅ output አለ። በመሀል ላይ component ኦች አሉ ቅድም ያልናቸው controller፣ actuator፣ plant እና feedback የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምንፈልገውን output maintain እንድናደርግ ወይም እንድናገኝ ያግዙናል ማለት ነው። ስለዚህ introduction ኗን በዚህ ልክ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወዴት እንሄዳለን? አሁን ወደ classification of control system። ስለዚህ control system ን classify እናደርገዋለን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ control system classify የሚደረገው በብዙ መልኩ ነው። ነገር ግን control system ለምንለው ኮርስ ሁለት ኮርሶች አሉ፣ በሁለት ሴሚስተር የሚወሰዱ አንደኛው normal control system ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ሞደር ኮንትሮል ሲስተም ነው። ስለዚህ ሁለቱም focus የሚያደርጉት open loop እና ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ላይ ነው። ስለዚህ ሜን ፎከሳችን እኛ ነው ሁለቱ type of control system ኦች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው open loop control system ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በ diagram ኡ እንደምናየው input አለ። ያ input ለ controller ኡ ይሰጣል። ስለዚህ controller ኡ control የሆነ signal ለ actuator ኡ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በ controller እና በ plant ኡ መሃል actuator አለ ባይዜ ስለዚህ ከዛ በኋላ የአክቹዌተር ደግሞ actuating signal ለ plant ኡ ይሰጠዋል። ከዛ output ኡ የሚፈለገው output gain ይደረጋል ወይም achieve ይደረጋል ማለት ነው። እና ይሄን ኦፕን ያስባለው ያስባለው ዋናው እንትን ምንድን ነው? አውትፑቱ ለኮንትሮሉ አሲንፑት አይሰጠውም። ወይም output ኡ ላይ sensor ገጥመን ወይም sensor ነገር አስቀምጠን feed እየተደረገ back አይደረግም ማለት ነው። ለኮንትሮላችን አሲንፑት አይገባለትም። ስለዚህ error ኡ ምናምን check አይደረግም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቅድም ያልኩት ቀላል example የ temperature control ያው እሱም ማነሳው በጣም familiar የሆነና ቀለል ያለ ስለሆነ ለመረዳት ስለዚህ ዛጋ temperature ኣችን የቤታችን temperature ሲቀዘቅዝ open loop ከሆነ system ኡ በቃ ምንም እንትን አይልም ማለት ነው። stable የሆነ output ነው የሚያወጣለን እሱ የሚያወጣው coil ኡ በ27 ዲግሪ ሴልሽስ እንዲሞቅ ያደረግና coil ኡ ጋር ያለውን temperature 27 ዲግሪ ሴልሽስ አድርጎ የቤቱን temperature በ27 ዲግሪ ሴልሽስ እንዲሆን ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የቤቱ temperature በ27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሆን coil ኡ የሆነ መሞቅ ያለበት temperature አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ temperature coil ኡ ሲሞቅ ቤቱ በ27 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ maintain ይደረጋል ማለት ነው። ነገር ግን በር ሲከፈት ወይ መስኮት ሲከፈት በቅዝቃዜ ጊዜ ከሆነ ቀዝቃዛ አየር ይገባል፣ የቤቱ temperature ይቀንሳል። ስለዚህ ያ መቀነሱን controller ኡ ስለማያቅ ምክንያቱም ከ output feedback ተደርጎ የተሰጠውን output ስለሌለ ስለዚህ ምን ያደርጋል የ actuator ኡ heat የሚሆንበት temperature change አይሆንም ማለት ነው። በዛው ይቀጥላል። ስለዚህ stable የሆነ ነው የሚሆነው output ኣችን። ስለዚህ እኛ ይበርደናል ማለት ማለት ቤቱም በሚፈለገው እንትን መሞቅ አይችልም ማለት ነው። ነገር ግን closed loop ቢሆን ኖሮ ግን feedback እየተደረገ ኢረሩ ቼክ እየተደረገ controller ኡ compensate ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ control signal ኡን ሲያወጣ ለ actuator ኡ ሲሰጠው አሁን አየር የቀዘቀዘ አየር ገብቷል። ስለዚህ የሆነ temperature ላይ ከፍ አድርገህ heater ኡን አሙቅ ይላል። heater ኡ ከፍ ብሎ ሲሞቅ ቤቱም temperature ኡ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር open ያስባለው ምንድነው? በቃ feedback system የለውም ማለት ነው። output ኡን ለ input ኡ አይሰጥም። ያ ነው በቃ ማለት output ኡ as input ለ controller ኡ አይሰጥም። እዚህ ጋር statement ኦቹ in the open loop control system a reference input is given to the system in order to get the desired output። ስለዚህ reference input ኡ ይሰጠናል እዛ ጋር ቅድም ያልነው ማለት ነው ወይም የሆነ set point ይሰጠናል ማለት ነው። 25 ዲግሪ ሴልሽስ ያል ነው ያ input ኣችን ነው ማለት ነው። ለ controller ኡ የሚሰጠን ያን ከዛ በኋላ ያ input ይሰጠዋል። ከዛ output ላይ ያ ይጠበቃል ማለት ነው። በዛ ልክ እንዲሞቅ ማለት ነው ቤቱ። ስለዚህ input ኡና output ኡ በዚህ መልክ ይታያል ማለት ነው። ወይም reference input ወይም set point ይሰጠዋል። but the achieved output is not considered by the system for further reference input። ስለዚህ አውትፑትን ግን as input አይጠቀሙም output ኡን። ስለዚህ አውትፑቱን አስኢንፑት ኢንፑት አለመጠቀሙ እዛ ጋር output ላይ fluctuation ተፈጥሮ ከሆነ ወይም system ኡ ላይ fluctuation ተፈጥሮ ከሆነ controller ኡ አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ controller ኡ ያን ደግሞ ካላወቀ correct ማድረግ አይችልም system ኡ ላይ የተፈጠረውን ችግር ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑቱ አስኢንፑት አስ ሪፈረንስ ኢንፑት ለኮንትሮለሩ አይሰጥም ማለት ነው። The system only consists of two blocks. One is the controller while the other is the controlled process. ስለዚህ ኮንትሮለሩና plant ኡ ይኖረናል ማለት ነው። እና plant ኡ drive የሚደረግበት actuator አለን ማለት ነው። ስለዚህ actuator አለን plant ኡ drive የሚደረግበት። ስለዚህ feedback አይኖረውም ማለት ነው ሲስተም ኦፕን ሲሆን open በሚሆን ጊዜ ማለት ነው። እሺ according to the required output an input is provided to the controller of the system። ስለዚህ በሚፈለገው output ስለዚህ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ መውጣት ተፈልጎ ከሆነ ያ ዲግሪ ሴልሺየስ ለ controller ኣችን as input ይሰጠዋል ማለት ነው። ያው temperature sensor temperature control system ላይ የሚሰጠው as input ያው ለ controller ኣችን temperature ኡ ነው ማለት ነው። እና ያው እንትን electrical voltage ያው controller ኡ እንዲሰራበት ወይም controller ኡ እንዲሰራ የሚሰራበት function እንዲሆን የሆነ electrical voltage ይሰጠዋል። ያ controller የሚሰራበት አምስት ቮልቴጅ ምናም ምናም ሊሆን ይችላል ያ volt ይሰጠዋል። ግን አስ የምንጠቀመው ምንናችን ነው temperature ኣችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮርዲንግ ቱ ዘ ሪኳየርድ አውትፑት አን ኢንፑት ኢዝ ፕሮቫይደድ ቱ ዘ ኮንትሮል ኦፍ ዘ ሲስተም። ስለዚህ እዛ ጋር 25 ዲግሪ ሴልሽስ ፈልገን ከሆነ አስ 25 ዲግሪ ሴልሽስ ይሰጠዋል ኮንትሮላችን ማለት ነው። ስለዚህ Depending on the achieved input, the controller generates a control signal which is fed to the processing unit። ስለዚህ hm, በሚፈለገው output ደረጃ መሰረት input ኡ ለማን ይሰጣል? ለ controller ኡ። ከዛ controller ኡ control የሆነ signal ለማን ይሰጣል? ለ actuator ኡ። ስለዚህ ለ actuator ኡ control የሆነ signal ከተሰጠው በኋላ ያ control የሆነ signal ደግሞ ምን ያደርጋል? control hm, የተደረገው signal ለ actuator ኡ ይሰጣል። actuator ኡ ደግሞ actuating signal system ኡን actuator ኣችን አስመስል ነው። ሞተሮች ምናምን ወይም heater ኦች አስመስል ነው። actuator የምንለው physical action ያደረጉና system ኡን control ያደረጋሉ ወይም physical action ይሰጡና system ኡን control ያደረጋሉ ናል ማለት ነው። ዘስ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኮንትሮል ሲግናል ፕሮፐር ፕሮሰሲንግ ፐርፎርምድ ንድ አውትፑት ዝ አቺቭድ። ስለዚህ ቤዝዶን ኮንትሮል ሲግናሉ ወይም ከኮንትሮሎ በሚወጣው ሲግናል አማካኝነት የሚፈለገው output ወይም system achieved ይደረጋል ማለት ነው። output ኡ ላይ but ይላል አዜርዝ ነው ፊድባክ ፓዝ ፕሬዘንት ኢን ዘ ሲስተም። ስለዚህ ቅድም ብለናላ open loop ያሰኘው ምንድነው? feedback አለመኖሩ ነው። ወይም output ኡ as input አይሰጠውም ማለት ነው ለ controller ኡ። ስለዚህ thus whether the achieved output is desired or not the input has nothing to do with it። ስለዚህ output ኡና input ኡ ምንም አይነት እንትን አይኖራቸውም ማለት ነው። ማለት output ኡ መጥቶ feed ተደርጎ ለ input ኡ አይገባለትም ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝዶን አውትፑት ኢንፑቱ ምንም change የሚደረግ ነገር የለም። በቃ አንዴ set የተደረገ ነው። ስለዚህ stable ነው እንላለን። ይሄ ኦፕን ሉፕ ሲስተም ባይኔቸር stable የሆነ system ነው እንላለን። stable ስንል እዚህ ጋር ከምን አንጻር ነው? output ኡ የሆነ fluctuation ቢደርስ ወይም fluctuation ቢፈጠር በ external ወይ internal disturbance አማካኝነት fluctuation ቢፈጠር output ኡን change ማድረግ አይችልም ማለት ነው። input ኡን vary እያደረገ output ኡን change ማድረግ አይችልም ወይም feedback ተደርጎለት ስለማይገባ error ኡ check የተደረገ ስለማይስተካከል፣ ስለዚህ system ኡ stable ነው ማለት ነው። በቃ የሆነ መጀመሪያ የተሰጠውን ነገር ነው የሚያወጣልን። ነገር ግን external ወይም internal disturbance ሲኖር የሚያስተካክለው ነገር አይኖርም ማለት ነው። እና አውትፑትና input ኡ ምንም አይነት relation እንትን አይኖራቸውም ማለት ነው። check መደራረጊያ system አይኖራቸውም። ምክንያቱም back ስለማይደረግ ሶ ዚስ ኢዝ the reason why we say that in an open loop system the input is independent of the output yes አሁን ባልነው መሰረት input ኡ ከ output ኡ ምንም dependent አይደሉም ማለት ነው independent ነው ምክንያቱም እዛ ጋር የሚወጣው output በቃ የሆነ ሰዓት ላይ set የተደረገው ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ fluctuation ቢደረግ ቢመጣ input ኡ change አይደረግም ቤዝዶንዝ አውትፑት ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት dependency አይኖራቸውም ማለት ነው። input ና output independent of each አዘር ናቸው። open loop ሲሆን closed በሚሆን ጊዜ ግን ምንድን ነው output ኡ እንደገና reference input ይሰጠዋል ማለት ነው። የዛኔ ምን ይደረጋል? ሁለቱ relate ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ depend ይደረጋሉ depend ያደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚጋ ግን አይደረግም። ኢታዝ ኖ ቻንስ ቱ አጀስት ዘ ኢንፑት ወይን ዘ አውትፑት ሾውስ ቫሪሽን ፍሮም the expected value ስለዚህ output ኡ ከሆነ expected ወይም ከሚፈለገው value fluctuate ሲያደርግ በ disturbance አማካኝነት input ኡ ምንም አይነት change አይደረግለትም ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር output ኡ ላይ disturbance መፈጠሩን የሚነግረው system የለም። ያ system feedback የምንለው system ነው ማለት ነው። ስለዚህ open loop ላይ feedback system የለውም። ወይም አውትፑቱ አስ የሪፈረንስ ኢንፑት አስ ሪፈረንስ ለ controller ኡ አይሰጠውም ማለት ነው። ስለዚህ በዛም ምክንያት output ላይ የሚፈጠር disturbance ወይም fluctuation ሲኖር ምንም አይነት ሲግናል ለኮንትሮሉ አይሰጥም። ስለዚህ ያ ነገር አሴ feedback ባለመሰጠቱ ምክንያት ኮንትሮሉ ስቴብል የሆነ output ነው የሚወጣው ማለት ነው። ግን ያ stable የሆነ output የሚፈለገውን function እየሰራ አይደለም። ስለዚህ open loop ይሄ ነው ማለት ነው። በቃ open loop ላይ ምንድነው feedback የለውም በአጭሩ output ኡን sense እያደረገ ወይም output ኡን check እያደረገ ለ input ኡ አይሰጠውም ማለት ነው። ስለዚህ open loop ን በዚህ መልክ አየነው ማለት ነው። next ስለዚህ examples of open loop control system ስለዚህ ያው ነካክተናቸዋል አንዳንዱን እስቲ እዚህ ጋር በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው። የኦፕን ኮንትሮል ሲስተም ኤግዛምፕሎች ብዙ example ኦች አሉ፣ ግን ለዛሬው lecture ኣችን ወይም ለአስ ያው ለጥናት ያህል ለእናንተም እንዲያግዛችሁ አሪፍ የምንላቸውና common የምንላቸውን ይዘን ቀርበናል። የመጀመሪያው traffic light control system ነው። ሌላኛው ዋሽንግ ማሽን ስለዚህ ዋሽንግ የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች እና clothes dryer machine ስለዚህ clothes dryer የልብስ ማድረቂያ ማሽኖች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን አሁን ላይ ያሉት ማለት ነው አብዛኞቹ ያሉት ምንድናቸው? ናቸው open loop control system ናቸው። እና እንዴት ነው open loop ያልናቸው ወይም እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ተራ በተራ ወደ traffic light control system ስንመጣ Mm, the three signals are generated by the controller time dependent ናቸው። three signal ያል ነው እዚህ actually አሁን ላይ pedestrian አሁን ላይም ሳይሆን ነበረ መጀመሪያም pedestrian የእግረኛም signal አላላል የእግረኛውን እለፍ ቁም ምናምን የሚለው እነሱም አሉ አራት ነው። አሁን ላይ እንኳን ግን በዋነኝነት ሶስቱን ነው የምናውቃቸው ማለት ነው አይደል? ብዙ ጊዜ የሚታዩት ቀይ ቢጫና አረንጓዴ ማለት ነው እነሱ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ግን ምንድን time dependent ናቸው ማለት እዚህ ጋር ስለዚህ ኮንትሮለር ሰርኪዩታችን ምንድነው? የሆነ ታይመር ሰርኪዩት ነው ማለት ነው። ለእሱ የሚሰጠው input የሆነ time ነው ማለት ነው። ለሆነ time duration ቢጫዋ ኤልኢዲ e እንድትበራለን፣ ለሆነ time duration ቀዩዋ እንድትበራልን። ለሆነ time duration green ኡ LED ወይም አምፖል እንዲበራልን ማድረግ ነው። ያ ነው። ስለዚህ time dependent ነው controller ኣችን እሺ ዌን ዘ ትራፊክ ሲግናል ኢዝ ኢንስታልድ አት ዘ ክሮሲንግ ዘን ኢች ሲግናል ኢዝ ዲስፕሌይድ ባይ ዘ ኮንትሮለር ታይምሊ ያው እንዳልነው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ትራፊክ ዴንሲቲ ፕሬዘንት አት ዘ ሩት። ስለዚህ ይሄ መች ነው open loop control open loop የሆነ traffic light control system ሲሆን ማለት ነው። ይሄ ማለት በቃ በሀገራችን ያሉት ሁሉ ማለት አልችልም፣ ሁሉን uh, እርግጠኛ ሆኜ መናገር ባልችልም፣ ግን አብዛኞቹ የምናያቸው ምንድን ናቸው open loop control system የሆኑ ትራፊክ ላይት ሲስተሞች ናቸው። እዛ ጋር open loop ያሰኘው ምንድን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ traffic light ኦች መንገድ ዳር ላይ install ሲደረጉ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ የሆነ መገናኛ አካባቢ የሆነ traffic light በ traffic light አማካኝነት የሚሰራ system ካለ ወይም traffic light እዛ ጋር ሲገጠምለት ጥናት ይደረጋል መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ትራፊኩ እንዴት ነው density ው ምን ያህል ነው የሚለው ጥናት ይደረግና ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ያህል time ወይም ለዚህ ያህል ለምሳሌ ለአንድ ደቂቃ ያህል ቀይ መብራት ቢበራ አብዛኞቹ መኪናዎች ያልፋሉ ወይም ትራፊኩ ይሳለጣል የሚለው ተጠንቶ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ time ላይ ይጠናል ማለት ነው። ከዛ ቤዝዶን በዛ ጥናት ወይም በዛ ጥናት አማካኝነት ምን ይደረጋል? set ይደረጋል። controller ኡ ቀይ መብራት ያለበት ለአንድ ደቂቃ ነው፣ ቢጫ ለሆነ ያህል ሰከንድ then አረንጓዴ ለዚህን ያህል ደቂቃ ተብሎ በተጠናው መሰረት timer ኡ set ይደረጋል ማለት ነው። input ኡ ላይ time ይሰጠዋል። ኮንትሮለራችን እዛ ጋር time ን control የሚያደርግ ነገር ነው፣ ወይም timer ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ open loop ሲሆን ግን አሁን current current ያለውን traffic density አሁን እዛ ጋር ሆነን ከሆነ እዛ ጋር ያለውን traffic density check እያደረገ ምን ያደረጋል input ኡን ያስተካክለዋል። እዛ ጋር ቀይ መብራት መብራት ያለበት መጀመሪያ ሲጠና ለአንድ ደቂቃ ነው። ምክንያቱም በዛ በአንድ ደቂቃ ውስጥ የዚህን ያህል መኪና ለምሳሌ አንድ ሀያ መኪናዎች ይመጣሉ ብሎ ጥናቱ ላይ ተጠንቶ ይሆናል መጀመሪያ። አሁን ለምሳሌ ሀምሳ መኪና ከመጣ ስለዚህ በአንድ ደቂቃ ሀምሳ መኪናው ሙሉ አያልፍም ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ አሁን ላይ current ላይ ያለን የ traffic density ነው። ስለዚህ closed loop ቢሆን ግን ምን ይሆናል? እዛ ጋ የመኪናውን ብዛት check የሚያደርግ sensor ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ sensor check እያደረገ ምን ያደርጋል? input ኣችን ላይ እንትኑን ለ timer ኡ የሚሰጠውን ጊዜ ይጨምረዋል ማለት ነው። መጀመሪያ ለአንድ ደቂቃ ተብሎ ከሆነ ለአንድ ደቂቃ የተሰጠው ለሀያ መኪናዎች ነው። አሁን ግን አርባ መኪና ለምሳሌ መጥቶ ከሆነ controller ኣችን ጋር output ኣችን ላይ የሚኖረን እንትን feedback ስለሚደረግለት ስለዚህ controller ኣችን ወይም timer circuit ኣችን በፊት ሀያ መኪና ያለ ይህን ያልተሰጠዋል አርባ ሲሆን ሁለት ደቂቃ እንዲሆን አድርጎ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አያደረግም አሁን ላይ ያለን የትራፊክ system light ኦች ይሄን አያደረጉም በቃ አንዴ set በተደረገው ነው stable የሆነ output ነው የሚሰጡ። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ በተጠናው ጥናት መሰረት ለአንድ ደቂቃ ከሆነ ቀይ የሚበራው ለአንድ ደቂቃ ምንም አይነት መኪና ያምጣ ለአንድ ደቂቃ ቀይ ይበራል። ከዛ በኋላ ይጠፋል። ከዛ መኪናው ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ current density ውን እዛ ጋር ለትራፊክ ዴንሲቲ ቼክ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ይህን open loop ነው እንላለን ማለት ነው። እሺ እሺ። ስለዚህ ነው መስሎ ሲምፕሊ after a definite time interval according to the initially provided input the system is generating the output ስለዚህ output ኡን generate የሚያደርገው ወይም እዛ ጋር light ኦች የሚበሩትን በቃ ቤዝዶን መጀመሪያ set በተደረገው ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ጥናት በተደረገው set በተደረገው output አችን ላይ አምፖሎቹ ይበራሉ ማለት ነው ለሆነ ያህል time ስለዚህ በ open loop ጊዜ ሲሆን ምንድን ነው በቃ መጀመሪያ set የተደረገው ነው ማለት ነው ያለው እዛ ጋር ከረንት ላይ ያለው እንትን check አይደረግም። ከረንት ላይ ያለው የትራፊክ density ማለት ነው። ዘ አውትፑት ኦፍ ትራፊክ ላይት ሲስተም ኢዝ ዘ ኦን ኦፍ ኦፍ ዘ ስሪ ላይት ፎር ሳም ዱሬሽን ዘ ኢንፑት ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ አውትፑት። ስለዚህ ይሁን input ኡ አሁንም ምንድን ነው ከ output ኡ ጋር depend አያደርግም። በቃ አንድ set የተደረገ input አለ። ከዛ ለዛ input የሚወጣው ወይም light ኦቹ on off የሚሆኑበት duration አለ። ስለዚህ ያ ነው output አችን light ኦቹ on off ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ያለውን ትራፊክ check ስለማያረግ እያደረገ ለ input ኡ በ feedback አማካኝነት ስለማይሰጠው input ኡና output ኡ ምንም አይነት dependency የላቸውም ማለት ነው። በቃ መጀመሪያ set የተደረገውን ነገር ነው output ኡ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው traffic light control system የምንለው። ስለዚህ እዚህ ጋር desired time አለ ለ relay ያችን አሁን እዚህ ጋር relay ውን ነው ማለት ነው። as a control የተጠቀመው ከዛ እንትኑ relay ው የሚሰራበት የሆነ ቮልቴጅ አለ። ስለዚህ ያ power input ይሰጠዋል። እንደገና ከዛ አስ ዋናው input አችን ምንድነው? desired time አችን ነው ማለት ነው። ኮንትሮለሩ የሚሰጠው ፓወሩ ሪሌው እንዲሰራበት ፋንክሽን እንዲሆን ያስፈልጓል ዝም ብሎ አይሰራም። ስለዚህ ያ ነው። ከዛ finally light ኦች አሉ light ኦች ይበራሉ ይጠፋሉ ማለት ነው። ከዛ actual traffic control control ይደረጋል ወይም output አችን ይኖረናል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ግን output አችን ከ input አችን ምንድን ነው independent ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛው clothes dryer machine የልብስ ማድረቂያ ማሽን ማለት ነው። the concept of open loop system is used in አውቶማቲክ ክሎዝ ድራየር ማሽን ቢኮዝ ኢት ደዝ ኖት ዲፔንድ ኦን ዘ አውትፑት ዛት ኢዝ ኢት ዊል ስቶፕ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሴት ታይም ኖ ማተር ዋት ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ዘ ክሎዝ ዩ ሲ አያችሁ ነው አሁን ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ ምናምን ያሉት በተለያዩ ቤቶች ውስጥ ያሉት ወይም laundry ቤቶች አካባቢ ያሉት አብዛኞቹ የቆዩት system ኦች አሁን ላይ ተቀይረው ከሆነ ብዙም update ኡ የለኝም። ግን አብዛኞቹ የልብስ ማድረቂያዎች ምንድን ናቸው? የሆነ time set እናደርግላቸዋለን እና ከዛ ከሆነ set time በኋላ ሮቴሽኑ ወር ወይም hot air መለቀቁ ይቆማል ማለት ነው። ግን ልብስ መድረቅ አለመድረቁን check የሚያደርግልን system የለም ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ moisture sensor ተገጥሞለት ቢሆን ግን ለነገሩ ምንድን ነው ቢሆን ኖሮ ግን ምንድን ነው የልብሱን moisture check እያደረገ የተሰጠውን time ለ spin የሚያደርግበት ወይም hot air የሚለቀቅበትን time ምን ያደርጋል change ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አስር ደቂቃ ተሞልተለው ከሆነ ለ controller አችን ስለዚህ after አስር ደቂቃ በኋላ actuator ኡ ይቆማል ማለት ነው። የአክቹዌተር ሆቴል መልቀቅ ሊሆን ይችላል፣ ወር ስፓይን ማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከአስር ደቂቃ በኋላ ምን ይሆናል? stop ያደርጋል ማለት ነው system ኡ። ልብሱ ይድረቅ አይድረቅ ግን ምንም check የሚያደርገው ነገር የለም። ግን ልብሱ መድረቅ አለመድረቁን check የሚያደርግ system ግን ቢገጠምለት ያ ነገር closed loop ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የልብሱን መድረቅ check ያደርገዋል ማለት ነው። check እያደረገ ለኮንትሮላችን ይሰጣል። ለኮንትሮላችን በሚሰጥ ጊዜ ስለዚህ ልብሱ ካልደረቀ time duration ኡ ይጨምራል ማለት ነው እስከሚደርግ ስለዚህ በዛ መሰረት ያ system closed ይሆናል። ነገር ግን አሁን ላይ ያሉት ማድረቂያዎች ምንድ ናቸው? የሆነ time set ይደረጋል። በዛ time ውስጥ ሞተሩ spin ያደረጋል ኦር ሆቴል ይለቀቅበታል። ስለዚህ ይድረቅ አይድረቅ ያ ጉዳዩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት output ላይ ያለው የ moisture content feedback ተደርጎ ለ input ኡ አይሰጠውም ማለት ነው። በዛ ምክንያት እንትን ነው ኦፕን ሉፕ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ timer አለን። controller አችን timer አችን ነው። ስለዚህ input የምንሰጠው ምንድነው ዲዛይርድ ታይሙ ማለት ነው። ለዚህ ያህል ታይም ሆቴል እዚ ጋር heating element ነው ያየነው አሳክቹዌተራችን። ስለዚህ ሂተሩ ለዚህ ያህል time ምን መሆን አለበት? hot air መልቀቅ አለበት። ስለዚህ ብለን የሆነ time ዲዛይርድ ታይም ይሰጠዋል as ማለት ነው። ከዛ heater ኡ ለዛ time ያህል glow ያደርጋል ወይም ምን ያደርጋል ሙቀት ይለቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ heat ለ clothes ኡ ይሰጣል። ከዛ የሚፈለገው dryness ይወጣል። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር dryness ኡ check አይደረግም ማለት ምን ያህል dry ወይም ምን ያህል ደረቀ የሚለው ምን አይደረግም check አይደረግም። ስለዚህ በዛ ምክንያት ልብሱ ይድረቅ አይድረቅ controller ኡ ምንም check የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። ምክንያቱም output ኡ feedback ተደርጎ ለ input ኡ አይሰጥም። ከዛ ከተፈለ ከአስር ደቂቃ በኋላ heater ኡ heat መልቀቅ ያቆማል። ከዛ በኋላ ልብሱ ይድረቅ አይድረቅ controller ኡ የሚያውቀው ነገር ስለሌለ ስለዚህ system ኡ ያቆማል ማለት ነው። closed ቢሆንስ ኖሮ closed ቢሆን ኖሮ እዛ ጋር የሚኖረው moisture content ኣችን መጨረሻ ላይ dryness ኡ ማለት ነው feedback ተደርጎ ለታይመሩ አሲንፑት ይሰጣል። ስለዚህ ያ የሞይስቸር ኮንተንት የታየ ታይሙ የሂተሩ የሚቆይበት ታይም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ካልደረቀ time ኡ ይጨምራል። አስር minute set አርገለ ከሆነ ወደ 15 minute ከፍ ያደርገዋል እንዲደርቅ እስኪደርቅ ማለት ነው። ግን አሁን ላይ ያሉት clothes dryer ኦች dryer ማሽኖች ምንድ ናቸው? አብዛኞቹ ኦፕሉፕ ሲስተም ናቸው። ወይም dryness ኣቸው check አይደረግም ማለት ነው። አውትፑታቸው አሲምፑት ለኮንትሮለሩ አይሰጥም ማለት ነው። በአጭሩ ፎረን አውቶማቲክ ዋሽንግ ድራየር work and dry the clothes we prefix uh, the time which is needed by our clothes to dry off ስለዚህ ልብሱ የሚደርቅበት time ይታወቃል አደለ? ስለዚህ የሆነ ልብስ የሚደርቅበት time ይታወቃል። በሆነ time duration ውስጥ ሊደርቅ ይችላል ተብሎ average የሚሰራ time ይኖራል ወይም ጊዜ ይኖራል። በዛ time range ውስጥ የሆነ temperature ያህል እዛ ላይ ሆቴል ብንለቅበት ወይም spin ብናደርገው ልብሱ ይደርቃል የሚለው በተጠናው ጥናት መሰረት ወይም ባለው average የሙቀት ጊዜ ቆይታ መሰረት ለዛ ልብስ ይሰጠዋል። ግን በዛ ደቂቃ ውስጥ ካልደረቀ ኮንትሮላችን ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም መድረቅ አለመድረቁን check አያደረገውም በቃ ኮንትሮሉ የተሰጠው ምንድነው? በአስር ደቂቃ ውስጥ ይሄ ሸሚዝ ይደርቃል ተብሎ ነው የተሰጠው። ስለዚህ እሱ መድረቁን ነው የሚያውቀው። ምክንያቱም output ኡ ላይ feedback ተደርጎ የሚሰጥ ምንም አይነት input ስለሌለው ማለት ነው the actual output of the system is the dryness of the clothes። ስለዚህ dryness of the clothes ነው ማለት ነው። dryness ያው measure የሚደረገው moisture ኡን check በማድረግ ነው። ምን ያልደረቀ የምንለው the input is independent of the output። ስለዚህ እዛ ጋር የሚሰጠው desired time ኡ ምንድን ነው? independent ነው። ምክንያቱም output ወይም actual dryness ኡ feedback ተደርጎ ለ controller ኡ አይሰጥም። feedback ተደርጎ ቢሰጠው ግን ምን ያደርጋል? desired time ኡን input የሚደረገውን time heater ኡ የሚቆይበትን time change ያደርገዋል ማለት ነው controller ኡ error signal ኡን እየወሰደ ስለዚህ time ኡን ያልደረቀ ከሆነ time ኡን ጨምሮ heater ኡ ለረጅም ሰዓት እንዲቆይ በማድረግ ልብሱ እንዲደርቅ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ clothes dryer open system ነው የምንለው በዚህ አማካኝነት ነው አብዛኞቹ ማለት ነው። ግን ስለዚህ dryness ኡን check የሚያደርግ ወይም ሞስቸሩን ቼክ የሚያደርግ sensor output ላይ ተገጥሞ ያ ኮንትሮላችን ፊድባክ የሚደረግ ከሆነ ግን ምንድነው ይሄ አሁን closed ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው። እሺ ያው እነዚህም ሁለቱን በዚህ መልኩ ካየን ያው በቂ ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ያው advantage እና disadvantage of የዚህ open loop control system የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አንደኛ ምንድነው simplicity in construction and ease of maintenance ነው። እንዳልነው ምንድነው እዚህ ጋር ያው ብዙ ጊዜ sensor circuit ኦችን add ስናደርግ ወይም feedback system ኦችን add ስናደርግ የ system ኡ ወይም የኮንትሮል ሲስተም ኮምፕሌክሲቲ ይጨምራል ማለት ነው። ወደፊት ያከፍ ስንል transfer function ምና የምንላቸው ነገሮች አሉ። እዚህ open loop እና closed loop ሲሆን transfer function ኡን closed loop ላይ ትንሽ ለማውጣት ከ open loop ኡ ትንሽ ምን ይሆናል ትንሽ complex ይሆናል። ይሰራል በእርግጥ ግን feedback system ኡ ሲገባ ያው complexity ው ይጨምራል ማለት ነው። ዝም ብለን እንኳን ብናይ component ኡ ይቀንሳል። open ሲሆን feedback የለውም በአጭሩ። ስለዚህ አሁን feedback ኡ ሲገባ የሆነ complexity ይጨምራል። ስለዚህ ለሜንቴናንስም ያው ኮምፖነንቶቹ ሲበዙ ሜንቴናንስ ይዝነቱ ምን ይሆናል እየቀነስ ሄዳል። አሁን ግን ኦፕን ሉፕ ስለሆን ሜንቴን ለማድረግ እያንዳንዱ component easy ነው ማለት ነው። due to lesser number of units lesser number of units ትንሽ በሆኑ አማካኝነት unit ኦቹ ትንሽ ስለሆኑ ኦቨርኦል ሲስተሚስ ምንድነው economical ነው። ስለዚህ economical ስንል ምንድነው cost ኣችን more አይሆንም ማለት ነው። ከዛኛው አንፃር ስናይ closed loop በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን አንድ clothes dryer ን open loop ሆኖ ማሽን ተሰርቶ ሲመጣና closed loop ሆኖ ማሽን ተሰርቶ ሲመጣ cost ኡ እኩል አይሆንም ማለት ነው። እዛ ጋር ቢያንስ በትንሹ feedback የሚያደርግ sensor ይገጠምለታል። ለ closed loop የልብስ ማድረቂያ ማሽን ማለት ነው። ስለዚህ በ sensor ኡ እዛ ጋር በሚገጠመው በ closed loop አማካኝነት ብሩ ይጨምራል ማለት ነው። ነገር ግን open loop ሲሆን feedback system ስለማይኖረው ብሩ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ less ነው ማለት ነው። ሀይል ስቴብል ኦፕሬሽን እዚህ ጋር stability ን ስናወራ እንዴት ነው የሚወጣው output ሁሌም input ኡ ላይ እንደዛ የሚወጣው output ኣችን fluctuation ቢኖር ማለት ነው fluctuation ቢኖር ምንም አይቀየርም ማለት ነው የሚወጣው output በቃ ቅድም የተሰጠው input ኡ ላይ የተሰጠው እንዲወጣ የተፈለገው output ነው ሁሌ የሚወጣው ማለት ነው ይህ ማለት ምንድን ነው ቅድም እስከ ቅድም እያለን familiar example ኣችን temperature control system ላይ በሩ ሲከፈት or internally የሆነ problem ሲያጋጥመው control system ኡ ራሱ ማለት ነው። እዛ ጋ ቤቱ ላይ የሆነ ለምሳሌ ቅዝቃዜ ቢገባ የቤቱ temperature ምን ሆነ ማለት ነው ቀነሰ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ያ በመቀነሱ ምክንያት heater ኡ የሚያወጣው temperature እንትን አይልም፣ ግን እዛ ጋር ቤቱ ይቀዘቅዛል። controller ኡ ግን እንዲያወጣ heater ኡ የሚያደርገው በተፈለገው temperature ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም stable ነው ማለት ነው የሚወጣው ነገር fluctuation ቢፈጠርም አውቶፑት ቼንጅ አይሆንም ማለት ነው። የሆነ ፍላግ ወይም የሆነ disturbance ቢፈጠር ማለት ነው። በዛ sense ነው አሁን stable ነው ስንል ማለት ነው። በቃ እዛ ጋር heater ኡ የሚያወጣው temperature ምን አይሆንም ወይም heater ኡ የሚሞቅበት temperature change አይሆንም። ነገር ግን closed ቢሆን ኖርስ እዛ ጋር በሩ ተከፍቷል፣ አሁን ቀዝቅዟል። ስለዚህ output ኣችን ላይ sensor ስላለ የቤቱን temperature sense ያደርጋል። ያ ቴምፕሬቸር ለኮንትሮሉ አሲንፑት ይሰጠዋል። ስለዚህ አሁን ስለቀዘቀዝ ወይም temperature ኡ ስለቀነሰ ኮንትሮለራችን ኮንትሮሊንግ ሲግናል ለሂተራችን ወይም ለ actuator ኣችን አሁን actuator ኡ ከፍ ባለ temperature እንዲሞቅ ብሎ ይሰጠዋል ማለት ነው። የቤቱን temperature maintain ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ closed ሲሆን stable አይደለም output ኡ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር stable ነው ስንል open loop system ን በዚህም በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው output ኡ ላይ የሚኖረንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልክ እንረዳዋለን ማለት ስለዚህ disadvantage of open loop control system not accurate and reliable when input or system parameters are variable in nature as are variable in nature። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያው በ nature variable ናቸው ወይም vary ሲያደረጉ accuracy ው ወይም accurate የሆነ እንትን አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ plant ኣችን accurate የሆነ accurately control አይደረግም ማለት ነው። position የሚሆን temperature የሚሆን speed የሚሆን open loop ሲሆን የሆነ disturbance ሲመጣ control በሚፈለገው control አይደረግም ማለት ነው። ስለዚህ accuracy ው less ነው፣ ሪሊያቢሊቲው ሌስ ነው። recalibration of the parameters are required time to time። ስለዚህ ሪካሪብሬት ሊደረጉ ይገባል። ምክንያቱም automatically output ኡ መስተካከል አይችልም። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ calibration ኡ ሊስተካከል ይገባል ማለት ነው። አንዴ calibrate ተደርጎ ወይም automatically ራሱ system ኡ recalibrate የሚያደርገው አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም calibrate ሊደረጉ ወይም ሪካሊብሬሽን ኦፍ ዘ ፓራሜትር ታይም ታይም ሁሌም ማስተካከል መቻል አለብን። ምክንያቱም automatically system ኡ ራሱን update ስለማያደርግ ማለት ነው። change in output are not corrected automatically እዛ ጋ ያልነው የሚደግፍልን output ኡ output ላይ change ቢኖር automatically arrange ማድረግ አይቻልም። እንደገና system ኡን ወይ እንደገና manually or በሌላ system መጥቶ ተስተካክሎ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም feedback ስለሌለው ምን አያደርግም check አያደርገውም ማለት ነው። ስለዚህ advantage እና disadvantage ኡን በዚህ መልክ እናያለን ማለት ነው። በዛሬው የ lecture ጊዜያችን የምናየው ወይም የምንማማረው ከ lecture one part one የቀጠለውን ይሆናል ማለት ነው። ያው ሌክቸር ላይ ብዙ ነገር አውርተናል ስለ control system እና ስለ እንዲሁም classification ኡ open loop ን በሰፊው አይተን እንዲሁም example ኦችን እና የ open loop advantage disadvantage ኦችን አይተን lecture one part one ን አጠናቀን ነበር። አሁን የ lecture one part one የቀጠለውን part classification ኡ ላይ closed loop ን እናያለን ማለት ነው። closed loop control system እንግዲህ ያው አንዳንድ ሀሳቦችን መደጋገም ካልሆነ በስተቀር ሌክቸሯን ፓርት ዋን ላይ ያልናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለ closed ም ስለ open ም loop በተወሰነ መልኩ ስለ closed loop ም አንስተን ነበር። closed loop ከ open loop የሚለየው በምንድን ነው ብለናል? feedback circuit በኖር በመኖሩ ነው በቃ ብለናል። feedback network ወይም feedback circuit ይኖረዋል። ያም ማለት output ኡ as an input ለ controller ኡ ይሰጣል። ወይም output ኡ እና input ኡ dependent ናቸው። እዛ ጋ የሚወጣ output check እየተደረገ ለ controller ኡ ይሰጣል። በ error block በኩል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ከ diagram ኡ እንደምንመለከተው ወይም ከ block diagram ኡ እንደምንመለከተው input ይኖረናል። ከዛ እዚህ ጋር error detector አለ። error detector ምንድን ነው የሚሰራው? error signal generate ማድረግ ነው። ወይንም ምንድን ነው ኢረሩ በኢንፑቱ እና በአውትፑቱ መካከል ያለው error ወይም difference ኡ ምን ያህል ነው የሚለውን ይሰራልናል ማለት ነው። ያ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ error detector ኦች ምንድን ነው የሚሆኑት? operational amplifier የምንላቸው ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ከ output ኡ ላይ የምናገኘውን physical parameter input ላይ ከሰጠነው set point ኡ ጋር check ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ ሁለቱ ተቀናንሰው error signal ኡ ለ controller ኡ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ error signal ኡ በሚገባበት ጊዜ error ኡ ዜሮ ከሆነ system ኡ የሚፈለገው ደረጃ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። በዛ ይቀጥላል። ነገር ግን different from zero ከሆነ ያቺ different from zero የሆነችባትን ወይም በአንድ ወር በሁለት vary ካደረገ ያችን ነገር compensate ለማድረግ controller ኡ controlling signal actuator የሚሰጠው ምን ያደርጋል change ያደርጋል ማለት ነው። ወይም actuator ኡ የተለየ additional የሆነ physical parameter ላይ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሙቀት ከሆነ ሙቀቱን ከፍ ዝቅ እንዲል ያደርጋል ማለት ነው። በ error ኡ አማካኝነት ማለት ነው እና controller ኡ አለን እዚጋ እንደምናየው controller አለ then እዚጋ ያው ይገባል actuator ኡ አለ በውስጥ ታዋቂነት እና ደግሞ plant ኡ አለን control መደረግ የተፈለገው then output ኣችን physical parameter ኡ ይኖረናል output ላይ እዛ feedback element ይኖራል ማለት feedback ተደርጎ በኤረር ዲቴክተሩ በኩል ለ controller ኡ ይሰጣል ማለት ነው። እዛ ልክ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው closed loop ን የምንመለከተው። ስለዚህ አላይ ባወራነው መሰረት ምን ይላል Closed loop, it is defined as open loop with feedback network or feedback circuit. simple definition ማለት ይሄ ነው። closed loop ን simple word ለመግለጽ ምንድን ነው open loop with feedback network ወይም feedback circuit ነው ማለት ነው። አለቀ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ብለናል open loop ላይ ይቺ feedback network ኳ የለችን ማለት ያ ማለት ምንድነው output ኡ ላይ የሚወጣው physical parameter ወይም control መደረግ የተፈለገው ነገር መደረግ control መደረግ በተፈለገበት range ነው ወይስ አይደለም የሚለውን sense እየተደረገ ለ controller ኣችን በ input በኩል አይሰጠውም ማለት ነው። open ሲሆን closed ሲሆን ግን ምንድን ነው feedback network ይገባለትና በዛ ልክ በዛ መልኩ ለ controller ኡ error signal የሁለቱ ዲፍረንስ ይገብለት ወይም ይሰጠዋል ማለት ነው። error detector produces what an error signal error signal ማለት በሁለቱ በሴት ፖይንት ኢንፑት እና output ኡ ላይ በተገኘው መካከል የሚኖረው difference ማለት ነው። እዛ ጋር ኤረር ሲግናል ሆኖ የምትወጣው ማለት ነው። ዊች ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዘ ኢንፑት ኤንድ ዘ ፊድባክ ሲግናል። ስለዚህ input እና feedback signal feedback signal ይዞ የሚወጣ output ኡ ላይ measure የተደረገውን physical parameter አሁን ለምሳሌ input ኡ ላይ የሰጠነው set point ኣችን temperature ኣችን 25 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሆን ፈልገን ከሆነ output ኡ ላይ ያገኘነው ለምሳሌ 23 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሆነ ስለዚህ feedback ተደርጎ ሲመጣ error detector ኣችን ጋር 23 ይመጣል ማለት ነው። set point የተሰጠን ለ input ኣችን ግን ስንት ነው? 25 ነው። ስለዚህ ኤረር ሲግናል ወይም ኤረሩ ስንት ነች ማለት ነው? ሁለት ዲግሪ ሴልሺየስ difference አለች ማለት ነው። ያችኛዋ ሁለት ዲግሪ ሴልሺየስ difference ኧዋ electrical signal ለ controller ኡ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለት ዲግሪ ሴልሺየስ difference አለ። ያን ከፍ ለማድረግ actuator ኡን በተለየ actuating signal ማሞቅ ነው ማለት ነው። ቅድም እየሞቀበት ከነበር አሁን ደግሞ ከፍ አድርጎ እንዲሞቅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ error detector ኣችን error ን ነው error signal ን ነው generate የምታደርግልን ወይም ፕሮዲስ የምታደርግልን ማለት ነው። ፊድባክ ሲግናል ኢዝ ኦብቴንድ ፍሮም ዘ ብሎክ ኦር ፊድባክ ኤለመንትስ ባይ ኮንሲደሪንግ ዘ አውትፑት ኦፍ ዘ ኦቨርኦል ሲስተም አስ አን ቱ ዚስ ብሎክ የስ እዚህ ጋር እንደምናየው የ overall system ኡ output ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የምናገኘው አይደል? የምንፈልገውን parameter እዚህ ጋር ነው የምናገኘው። ያ output ግን ለፊድባክ ኤለመንታችን ምን ሆኖ ይገባል? ለ feedback network ኣችን ምን ሆኖ ኢንፑት በኢንፑት በኩል የገባው ዘን feedback ኡ ደግሞ ገብቶ የት ይሄዳል? ለኤረር ዲቴክተራችን ይገባል ማለት ስለዚህ output ኣችን ሁሌም ለፊድባክ ኤለመንት ወይም ለፊድባክ ኔትወርካችን አስ ነው የሚሰጠው as an input ነው የሚሰጠው ማለት ነው። እሺ ኢንስቴድ ኦፍ ዘ ዳይሬክት ኢንፑት ዘ ኤረር ሲግናል ኢዝ አፕላይድ አስ አን ኢንፑት ቱ ኤ ኮንትሮለር። ስለዚህ ታችኋላል ኢንስቴድ ኦፍ ዘ ዳይሬክት ኢንፑት ዳይሬክት ኢንፑቱ አይደለም ለ controller ኣችን የሚሰጠው ማለት ነው። open loop ላይ ሲሆን ግን ምንድን ነው output ኡ feedback ተደርጎ ስለማይመጣ direct input ኣችን ነው ቀጥታ የምትሄደው ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ ጋር ምንድን ነው በ error detector ኡ በኩል እንዲያልፍ ተደርጎ error signal ነው የሚላክለት። error ኡ የሆነ value ካለው ያችን value compensate ለማድረግ controller ኡ controlling signal ኡን ይቀይራል ማለት ነው ለ actuator የሚሰጠው። ነገር ግን error ኡ ዜሮ ከሆነ ምንድን ነው ይቀጥላል action ኡ በዛው ማለት ነው። ምንም አይነት difference የለም። የተሰጠው ነገር እየወጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛኔ continuously ይቀጥላል system ኡ ማለት ነው። ስለዚህ input ለ controller ኣችን የሚሰጠው ምን ነው ማለት ነው? ኢረር ሲግናል ነው። ኢረር ሲግናሉ ነው እንጂ direct input ኡ አይደለም። output ኡ እና የ input ኡ error ኣቸው ነው ለ controller ኣችን የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ error ኣችን ዜሮ ከሆነ system ኡ ይቀጥላል ማለት ነው። በቃ በተፈለገው temperature መጠን ላይ ነው or በተፈለገው position ላይ ነው or በተፈለገው ፍጥነት ላይ system ኡ control የተደረገ ነው እንላለን ማለት ነው። ነገር ግን error ከመጣ የሆነ value ከመጣ ሲቀናነሱ ሁለቱ የሆነ value error ከመጣ ምን ይደረጋል ማለት ነው? controller ኡ ለ actuator ኡ ቅድም ከነበረበት የተለየ value ይሰጣል ማለት ነው። ዛኔ actuator ኡ ቅድም ከነበረበት value በተለየ value physical action ይወስዳል ማለት ነው። ሞተር ከሆነ ሙቪ ያደርጋል፣ position ኡን ይቀይራል ወይ speed ይቀይራል። heating coil ኦች ከሆኑ temperature ኣቸውን ከፍ ዝቅ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኢንፑት ኢዝ ዲፔንደንት ኦን ዘ አውትፑት የስ። ስለዚህ ለ controller ኡ የሚገባው input ኣችን ሁለቱ relate ይደራረጋሉ ማለት ነው። ግን open loop ሲሆን ምንድን ነው ይሰጣል input የሆነ input output ኡ ግን የተፈለገ ይውጣ ይውጣ እሱ ምንም matter አያደርግም ማለት ነው። ምንም አይነት dependency አይኖራቸውም ማለት ነው። አሁን ግን output ኡ feedback ተደርጎ በ error detector በኩል ለ controller ኡ ስለሚገባ ሁለቱ relate የተደረጉ ነው error signal generate የሚደረገው። ስለዚህ ሁለቱ depend ያደርጋሉ ማለት ነው። አንዱ ከአንዱ ከበለጠ error ይኖራል። ስለዚህ ያችን error ለማካካስ ኮንትሮል የሆነ compensate ያደርጋል ማለት ነው። electronic signal ኡን በመቀየር ስለዚህ ሁለቱ በ closed loop ጊዜ ምንድን ናቸው? dependent ናቸው ማለት ነው። ግን በ open loop በሚሆን ጊዜ ግን dependency የላቸውም ማለት ነው። እሺ examples of closed loop control system የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር example ኦቹን እንመለከታለን። የመጀመሪያው example ምንድነው? traffic light control that work by detecting the density of the traffic at the output to fix the time slot። ስለዚህ time slot ኡን vary ለማድረግ ወይም change ለማድረግ ቤዝዶን በትራፊክ ከረንት ትራፊክ ዴንሲቲውን ቼክ እያደረገ በዛ መሰረት time slot የሰጠነውን time change የሚያደርግ system ከሆነ እዛ ጋር output ኡ ላይ light ኦቹ የሚበሩበትን ጊዜ እዚጋ ለኮንትሮሉ የሚሰጠውን ታይም የድሮን ትራፊክ ዴንሲቲ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ያ ሲስተም ክሎዝ ሉፕ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ይሆናል ማለት ነው። ያም ማለት እንዴት ነው? ከዚህ በፊት እያነሳን እያለ እንደነበረው ለምሳሌ የሆነ ቦታ somewhere መገናኛ or የሆነ ቦታ አንድ traffic light በሚተከልበት ጊዜ እዛ ቦታ ላይ within one minute ምን ያህል መኪና ሊተላለፍ እንደሚችል ይጠናል መጀመሪያ። ያ በተጠናው ጥናት መሰረት ለምሳሌ በአንድ minute ውስጥ ሀያ መኪና pass ቢደረግ ወይም ቢተላለፍ እግረኛው በቀላሉ ዜብራዎችን አቋርጦ ይሄዳል ተብሎ ቢታሰብ ዘንድ ቀይዋ መብራት ለአንድ ደቂቃ እንድትበራ ለ controller ኡ መጀመሪያ ለ timer circuit ኡ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆኑ controller ኣችን ለዛ controller for one minute ቀይዋ እንድትበራ ተደርጎ time fix ይደረግለታል ማለት ነው። በዛ መሰረት ስራው ይቀጥላል። ነገር ግን ትራፊኩ እዛ ጋር በጣም crowded ሲሆን ብዙ መኪና ሲመጣ በአንድ ደቂቃ ሃያ መኪና አሳልፈን ከዛ እግረኛ ለማሳለፍ system ኡ በጣም crowded ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለዛ ምን ይደረጋል ማለት ነው? closed loop system ኡ እንዲሆን ይደረጋል ማለት ነው። ክሎዝ ሉፕ ሲሆን ምንድን ነው እዛ ጋር የሚኖረውን የ current traffic density ውን check በማድረግ አሁን ላይ የሚኖረው የ traffic density የትራፊኩን ሁኔታ check በማድረግ time ኡን fix ማድረግ አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ መኪና ከመጣ ለምሳሌ እዛ ጋር ስልሳ መኪና ኦር አርባ መኪና ከመጣ ለሀያ መኪና አንድ ደቂቃ fix አድርገን ከሆነ አርባው ሲመጣ ለሁለት minute light ኡ እየበራ እንዲቆይ እራሱ system ኡ ማለት ነው sense አድርጎ የመጣውን መኪና ያለውን ትራፊክ consider አድርጎ የሚሰጥ ከሆነ የዛን ያ ሲስተም ክሎዝ ሉፕ traffic light control system ሆኗል እንላለን ማለት ነው። እና currently ያለውን density check እያደረገ ምን ሙላው ለ controller የምንሰጠውን time change በማድረግ light ኡ የሚበራበትን ጊዜ change ያደርገዋል ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት system ከሆነ እዛ ጋ ያለው system ያ closed loop traffic light control system እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው temperature control system ነው። ይህ እስካሁን እያወራን የመጣ ነው ማለት ነው። temperature ኡ እዛ ጋ fluctuate ሲደረግ sense እየተደረገ በ error detector በኩል ለኮንትሮለር የሚሰጥ ከሆነ ያ ክሎዝ ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም እንለዋለን። robot arm control system ይህ ደግሞ የ robot arm የሮቦት እጅ position ኣቸውን change ለማድረግ or አንድ እቃ አንስቶ በምን ያህል speed move ያደርጋል ያኛውን እቃ ይዞ የሚለውን ነገር control የምናደርግበትም sense የተደረገ ነው position ኡ ማለት ነው። ከዛ በ feedback loop አማካኝነት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንትሮል ሲስተሞች ክሎዝር ናቸው። ሌላኛው ደግሞ autonomous vehicle control ነው ማለት ነው። እነዚህ የክሎዝር ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። temperature control system ን እዚህ ጋር እዛ ጋም ስላለ ሁለቱን አንድ ላይ በማድረግ ለማየት ማለት ነው። thermostat helps in maintaining steady predetermine temperature። ስለዚህ sensor ስለሆነ የምንፈልገውን temperature maintain አድርጎ እንዲቆይልን ያደርጋል ማለት ነው sense እያደረገ ኢት ደዝ ዚስ ባይ ሴንሲንግ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ ሲስተም ኤንድ አጀስቲንግ ዘ ሂቲንግ ኦር ኩሊንግ ኢንፑት ቱ አቺቭ ሪኳርድ ሴት ፖይንት ስለዚህ የምንፈልገው set point ላይ ሆኖ የሚፈልገውን output እንዲሰጠን አድርጎ ሲስተማችን ኮንቲኒስሊ እንዲቀጥል ለማድረግ thermostat ን thermostat ይጠቅማል ወይም እሱን መጠቀም ያን ነገር system አችን በተፈለገው ልክ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ temperature control system consist the following temperature control system እነዚህን ይይዛል። አንደኛ heat source ነው። heat source አችን actuator አችን ነው ያስፈልጋል። means of temperature feedback thermocouple እዛ ጋር sensor አችን ማለት ነው። feedback sensor አችን thermocouple ን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ያኛው ደግሞ controller ነው። ስለዚህ system ኡ ስራውን እንዲቀጥል ለማድረግ controller ያስፈልጋል አይደል? time ኡን fix ለማድረግ temperature ኡን ለመስጠት የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ የሆነ controller ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በ temperature controller ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንትናችን ላይ block አችን ላይ እንደምናየው set point አለ። set point ማለት እኛ የምንፈልገው time ማለት ነው። የምንፈልገው የምንፈልገው physical parameter ኡ output ላይ እንዲመጣ የምንፈልገው value ማለት ነው። ኢንፑት ይሰጠዋል controller ኡ then heater አችን ያው actuator አችን ነው። ዘንድ ደግሞ control የሚደረገው ነገር አሁን እዚህ ጋር reactor control የተደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ reactor አችን plant አችን ነው። then output አለን ማለት ነው። እዛ RTD temperature dependent resistor ነው። ይሄ resistance ኡን based on the temperature change የሚያደርግ sensor ነው። ያ sensor feedback አድርጎ ለ controller ኡ ይሰጣል። ያው እዚህ ጋር feedback ተደርጎ ለ controller ኡ እንደሚሰጥ ለማሳየት ነው። ሲገባ ግን ያው በ summation block በኩል ነው የሚገባው ማለት ነው። summation block በኩል ሲገባ error ኡ ነው የሚሰጠው ማለት ነው controller ኡ። ስለዚህ error ኡ zero ከሆነ system ኡ ይቀጥላል፣ set point ኡ እየወጣ ነው ማለት ነው። ነገር ግን error ኡ zero ካልሆነ ምንድነው ማለት ነው የሆነ fluctuation አለ። ያችን fluctuate compensate ለማድረግ controller አችን ለ actuator የሚሰጠውን signal ይቀይረዋል ማለት ነው። እዛ የዛኔ system ኡን ወደሚፈልግበት ያመጣዋል ማለት ነው። ኮንትሮለር controller is ኦር የቴምፕሬቸር ኮንትሮለር ፒኤልሲ ወይም temperature controller ናቸው። programmable logic control የምንላቸው ወይም የተለያዩ አይነት temperature controller ኦች አሉ። እነሱም መጠቀም እንችላለን። receive signal from temperature sensor or thermocouple። ስለዚህ feedback አችን ላይ sensor ነው ብለን የምንጠቀመው። ስለዚህ sensor አችን እዚህ ጋር temperature sensor any type ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ thermocouple ንም ተጠቅመን መስራት እንችላለን ማለት ስለዚህ ከ sensor ኡም signal ይቀበላል set point input አችንም አለ በ error detector በኩል ለ controller ኡ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ temperature controller ኡ output ኡ ይሰጠዋል ማለት ነው። ግን ሲሰጠው ምን ሆነ error signal ኡ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። this signal is measurement of the temperature at designated location in the system። ስለዚህ እዛ ጋር የተፈለገው control ማድረግ የፈለግነው ቦታ ላይ የሚኖረው temperature ነው ማለት ነው። በምናችን የሚመጣው በ ፊድባካችን የሚመጣው ማለት ነው። output አችን ላይ ያለው temperature ነው ማለት ነው feedback ኡ የሚያመጣልን። ስለዚህ እኛ control ማድረግ የፈለግንበት position ላይ ያለው temperature ያ የሱ temperature signal ነው ለኮንትሮላችን የሚገባለት error detector በኩል ወይም an error signal ማለት ነው። ዘ ሲግናል ኢዝ ዘን ሪተርንድ ቱ ዘ ኮንትሮለር ዌር ኢት ዊል አጀስት ዘ ፓወር ኢንፑት ጊቨን ቱ ዘ ሂተር ቱ ሜንቴን ቴምፕሬቸር ሴት ፖይንት ስለዚህ signal ኡ error ካለው ከ error detector ኡ የሚወጣው different from zero ከሆነ ምን ይደረጋል ማለት ነው? controller ኡ የተለየ ኮንትሮሊንግ ሲግናል አክቹዌተር በመስጠት actuator ኡ ከነበረበት temperature ከሆነ ለምሳሌ system ኡ ሙቀቱን ከፍ ዝቅ ማድረግ ማለት ነው። አሁን error ከተፈጠረ system ኡ ስለዚህ ወደሚፈለገው ለማምጣት የ actuator አችን ወይም ሄተራችን ቴምፕሬቸር ከፍ ወይ ዝቅ ማለት መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ controller ኡ different የሆነ controlling signal ለ actuator ኡ ይሰጣል። based on that signal actuator ኡ ደግሞ በተለየ physical parameter actuate ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል የምንፈልጋትን set point achieve ለማድረግ ማለት ነው output ኡ ላይ። እሺ አሁን የምናየው ደግሞ ዲፍረንስ ቢትዊን ኦፕን ሉፕ ኤንድ ክሎዝ ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ነው። የሁለቱ difference አቸው ምንድን ነው የሚለውን አጠር ባለመልኩ ያው በተወሰነች መልኩ አብዛኛውን ተረድተነዋል አይተነዋል ግን አጠር አድርጎ ለማስቀመጥ ያህል አንደኛ open loop control system control action is independent of the desired output። ስለዚህ output ኡ እና input ኡ ምንም dependency የላቸውም። ስቴት ፖይንቱ እና output ኡ ላይ dependency አይኖርም፣ ምክንያቱም feedback ተደርጎ ስለማይመጣ dependency የላቸውም ማለት ነው። ለ controller ኡ የሚገባው ምንድነው? set point አችን ነው። ከዛ output ኡ feedback ስለማይደረግ dependency የለውም፣ ግን closed ሲሆን reverse ነው። ምንድናቸው? dependency ያላቸው ማለት ነው ሁለቱም። ምክንያቱም error signal ኡ ስለሚገባ difference ኡ ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ depend ያደርጋሉ ማለት ነው። feedback path is not present in open loop control system yes ብለናል። closed ሲሆን ግን ምናለ አለ feedback path ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ sensor circuit ይኖረናል። this open loop also called as non feedback control system yes በቃ feedback የላቸው non feedback control system ነው የሚባሉት። closed loop control system ግን ብዙ ጊዜ እንደው የሚባለው ምንድነው feedback control system ነው የምንላቸው። feedback control system ብለን ስናወራ በ closed loop another name አድርገን consider ማድረግ እንችላለን እና እንደ ሌላኛ ስም ነው የሚታየው። እዚህ ጋር open loop control system easy to design ነው። design complexity አይኖርም። የተለያዩ sensory circuit ኦች ምናምን በብዛት ስለማይኖሩት አይኖርም፣ feedback ስለሚቀነስ። closed loop ላይ ግን ምንድነው difficult to design ነው። ዲዛይን ለማድረግ ትንሽ ዲፊካልት ይኖረዋል። reverse ነው እንደገና open loop ሲሆን ምንድን ናቸው? economical ናቸው። ያው cost ኣቸው less ይሆናል ማለት ነው። በክሎዝ ሉፕ ተሰርቶ የመጣ ማሽን እና በ open loop ተሰርቶ የመጣ ማሽን ደስ የሚሆነው value አይኖራቸውም፣ ዋጋ አይኖራቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም በ close loop ለምሳሌ ተሰርቶ የመጣ የልብስ ማድረቂያ ማሽን ከ open loop ተሰርቶ ከመጣ የልብስ ማድረቂያ ማሽን ከፍ ያለ ዋጋ ነው የሚኖረው፣ ምክንያቱም additional የሆኑ sensor circuit ኦች ምናምን ስለሚኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ economically open loop ኦች less cost ነው ያላቸው ወይም economical ናቸው እነዚያ ግን costly ናቸው በጣም ማለት ነው። open loop control system inaccurate ነው ያው ብለነዋል ብዙ ሰዓት። closed ሲሆን ግን accurate ነው ማለት ነው። ኪሬሲው ሃይ ነው ለ closed loop control ሲሆን ማለት ነው። ምክንያቱም feedback network ስለሚኖረው የምንመለከተው general block diagram of control system ይሆናል ማለት ነው። የአንድ control system በውስጡ ምን አይነት block diagram ኦችን ይይዛሉ የሚለውን እናያለን እና በውስጡ ያሉ የተለያዩ variable ኦችን እንመለከታለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተለያዩ የሆኑ component ኦች አሉ። process ኡን affect ሊያደርጉ የሚችሉ disturbance ኦች ይኖራሉ። error ኦች፣ variable ኦች፣ component ኦች አሉ እና እነዚህም በ detail በቻልነው መጠን እያንዳንዱን እየዘረዘርን እናያለን ማለት ነው። next ሌላኛውን አሁን ያየነውን block diagram ለማብራራት to explain the above control loop block diagram let consider temperature control for heating a house in winter። ስለዚህ በቅዝቃዜ ወቅት ቤታችንን ለማሞቅ የምንጠቀመው የ control heat heating control system ን consider በማድረግ ከላይ ያሉትን በ block diagram ላይ ያየነውን ነገሮች based on that control system እናብራራቸዋለን። component ኦቹን፣ variable ኦቹን እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። እዛ ጋር ምን አሉ የሚሉትን በ example ኡ መሰረት እናብራራለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? controlled variable ነው። controlled variable። ስለዚህ controlled variable ስንል ምንድን ነው ምንድን ነው control ማድረግ የፈለግ ነው የሚለው ነገር ነው። ምንድን ነው ምንድን ይህን control system ተጠቅመን ምን ነገር ነው control ማድረግ የፈለግነው? control ሊደረግ የተፈለገው variable ምንድን ነው? physical variable ምንድን ነው? ስለዚህ ለ temperature control system እያወራን ከሆነ control ማድረግ የምንፈልገው output ላይ የምንፈልገው ነገር ማምጣት የምንፈልገው ነገር temperature ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ሲስተም ኮንትሮልድ ቫሪያብልስ ቴምፕሬቸር ነው። output ላይ control ተደርጎ እንዲወጣ የምንፈልገው የምንፈልጋት የ temperature level ነች ማለት ነው። ምን ይላል? the process variable that are controlled controlled የሚደረገው process variable ወይም control የተደረጉት process variable ኦች ናቸው ይላል። controlled variable ምንለው ዘ ፕሮሰስ ቫሪያብል ዛት ዋን ቱ ሜንቴን አት ኤ ፓርቲኩላር ቫሊዩ ቴምፕሬቸር ኮንትሮል እያወራን ከሆነ የሆነች desired point ላይ ማስቀመጥ ማድረግ የምንፈልገዋ ስለዚህ 25 ዲግሪ ሴልሽስ ሊሆን ይችላል ምናምን። ስለዚህ የሆነች value ላይ ማድረግ የምንፈልገው physical parameter ነው controlled variable የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ temperature is temperature is controlled variable output of the system። ስለዚህ በላይ ባልነው መሰረት ለአሁን እንደ example ለወሰድነው temperature control system controlled variable ኣችን temperature ነው ማለት ነው። ያም ደግሞ output of the system ነው። መጨረሻ ላይ ሜንቴን uh, አድርገን ማውጣት የምንፈልገው temperature ነው ማለት ነው። እሺ desired value desired value ወይም set point የምንላት ማለት ነው። desired value ወይም set point የምንላት ነገር እሷ ነች? set point value of a controlled variable። ስለዚህ controlled variable ኡ አለ temperature ኡ temperature ኡን ማስቀመጥ መጨረሻ ላይ output ላይ ማግኘት የምንፈልጋት value ማለት ነው። ለ input የምንሰጣት ማግኘት የምንፈልጋት በኋላ ላይ ማግኘት የምንፈልጋት value set point እንላታለን ማለት ነው። let we want to heat our house up to 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ዘንድ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ አወር ዲዛይርድ ቫልዩ። ስለዚህ የቴምፕሬቸሩ ቫልዩ ነው set point የምንለው። controlled variable የምንለው ምንድን ነው control ማድረግ የምንፈልገው variable። set point ግን ያ controlled variable ምን ያህል ቫልዩ ላይ maintain ማድረግ እንፈልጋለን የምትለዋነች ማለት ነው። ሶ ዘ ኮንትሮል ሲስተም ትራይ ቱ ሜንቴን ዚስ ዲዛይርድ ቫልዩ ኢን ዘ ሃውስ። ስለዚህ ያችን 25 degree Celsius በቤት ውስጥ maintain ለማድረግ ነው control system ኡ ጥረት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ desired value የምንላት ምንድነው? set point ኣችን ነች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ማኒፕሌትድ ቫሪያብል ማኒፕሌትድ ቫሪያብል ነው። ይሄ the process variable that can be adjusted in order to keep the controlled variable at or near their set point። ስለዚህ adjust የምናደርገው ማለት እዛ ጋር fluctuate ሲፈጠር adjust የምናደርገው output ኡ ላይ temperature ኡ fluctuate ሲያደርግብን adjust የምናደርገው የማን ነው? state of the heater ኡ ነው አይደል? controller ኡ error ኡን check እያደረገ state of the error ኡን ነው ማለት state of the actuator ኡን ነው ወይም ሂተሩ ነው ምን የሚያደርገው adjust የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ የ state of heater ኡ ላይ የምናገኘው variable ነው manipulated variable የምንለው ማለት ነው። based on the controlled variable controlled variable fluctuate ሲያደርግ እዚህ ጋም state of the actuator ኣችን ወይም የ heater ኣችን እንትን state ምን ይሆናል ማኒፕሌት ይደረጋል ማለት ነው፣ ይቀየራል ይቀያየራል። ስለዚህ ማኒፕሌትድ ቫሪያብል የምንለው temperature of the heater ዛጋ ማለት ነው። heater ኡ based on the output ኡ vary ሲያደርግ heater ኡ vary የሚያደርግበት ነው ማለት ዘ ቫሊ ኦፍ ዘ ቫሊ ኦር ፕሪኩዌስት ዛት ኪፕ ኦን ቼንጂንግ አስ ዘ ኮንትሮልድ ቫሪያብል አር ቼንጅ። ስለዚህ controlled variable output ኡ ላይ change ሲያደርግ change የሚሆኑ የማን state ነው? የ heater ኡ state ነው። እዛ ጋር output ኡ ላይ temperature ኡ ከፍ ካለ heater ኡ እዚህ ጋር መቀነስ መቻል አለበት ማለት ነው። heat የሚደረግበት እዛ ጋር ዝቅ ካለ heater ኡ መጨመር መቻል አለበት። ስለዚህ heater ኡ ነው ማኒፕሌት የሚደረገው ማለት ነው። የ heater ኡ state ነው የ heater ኡ variable ነው እዛ ጋ የ heater ኡ physical variable የ heater ኡ temperature ማለት ነው። these variables are dependent variable and usually dependent on controlled variable yes ምክንያቱም የ heater ኡ state change የሚደረገው ቤዝድ ኦን ዲ አውትፑት ኦፍ ዘ ሲስተም ነው። output ኣችን ደግሞ controlled variable ኣችን ነው። ስለዚህ temperature ኡ የ output temperature ኡ depend ይሆናል ማለት ነው። ይህ manipulated variable የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ for our case the manipulated variable is the state of the heater ነው። የ heater ኡ state የኛ manipulated variable ኣችን ነው ማለት ነው። depends on the temperature of the house temperature of the house ኡ እዛ ጋር ዝቅ ሲል controller ኡ ምንድን ነው የሚያደርገው የምንፈልጋት ላይ achieve ለማድረግ ወይም maintain ለማድረግ የ heater ኡን state ነው የሚቀየረው ስለዚህ change የሚደረገው የትኛው ነው የሚለውን ስል ማኒፕሌት change የሚደረገው ማለት ነው። ስለዚህ change የሚደረገው የሂተር ስቴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ heater state ደግሞ change የሚደረገው ቤዝዶን ዋት ነው? ቤዝዶን ዚ አውትፑት ወይም controlled variable ኡ መሰረት ነው ማለት ነው። so when the house temperature is below 25 degree C ደን the controller increase the voltage drop on the heater coil to maintain the house temperature at 25 degrees ስለዚህ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ዝቅ ሲል እዛ ጋ heater ኡ ላይ voltage drop ኡን ከፍ በማድረግ resistance እዛ ጋ resistance resistive coil ስለሆነ voltage drop ከፍ ሲል የ heater ኡ የሚኖረው temperature ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የቤቱ temperature ዝቅ ሲል የ heater ኡ temperature ን ከፍ በማድረግ የምንፈልገው temperature ላይ ቤቱን እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ማኒፕሌትድ ቫሪያብል የምንለው ከ actuator ኡ ቀጥታ የሚወጣው plant ኡ ጋር ከመድረሱ በፊት የሚወጣው variable ነው ማለት ነው። ያ ቫሪያብል ቤዝድ ኦን ዲ ኮንትሮልድ ቫሪያብሉ ቼንጅ ይደረጋል ማለት ነው፣ ወይም ማኒፕሌት ይደረጋል። ሌላኛው plant ነው። plant የምንለው እንግዲህ ምንድነው control ማድረግ የፈለግነው ነገር ማለት ነው። control ማድረግ የፈለግነው ምንድን ነው ማለት control ማድረግ የፈለግነው system ምን ምን የምን system ምን ነገር ነው control ማድረግ የፈለግነው። አሁን ለምሳሌ ቤት እያሞቅን ከሆነ ቤታችንን ለማሞቅ ነው ማለት ስለዚህ ቤታችን እንደ plant ነው consider የምናደርገው። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሌላ heater ሪያክተሮች ምናምን ከሆነ reactor ኣችን as a plant ነው። ምናልባት ደግሞ የሆነ position የሮቦት position control እያደረግን ከሆነ ሮቦታችን እንደ plant ነው። solar tracking system ከሆነ solar ኣ solar panel ኡ with other mechanical component can be considered as plant ብለን consider ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ ፎር አወር ኬዝ ዘ ፕላንት ኢዝ ዘ ሃውስ ፎር ዘ ሲስተም ሜቢ ሮቦት ኦር ሪአክተር ሊሆን ይችላል ማለት ስለዚህ ቤታችን ነች ለአሁኑ ማለት ነው ለኛ actuator የምንለው ምንድን ነው ወደ የተሰጠውን electrical signal ወደ physical ነገር የሚቀይርልን ማለት ነው ወይም ወደ mechanical ነገር የሚቀይርልን ነገር ነው ስለዚህ ኢትስ an electro mechanical device። ስለዚህ electro mechanical ስንል ምንድነው electrical ነገር ይሰጠዋል ከዛ mechanical የሆነ physical የሆነ ነገር ይሰራል ወይም ያወጣል ማለት ነው። ለምሳሌ heater ከሆነ ምንድን ነው heater electrical signal voltage ምናምን የሚሰጠው ለ resistive coil ኡ አይደል? ከዛ ምን ያወጣል heat ያወጣል ማለት ነው። mechanical የሆነ ወይም physical የሆነ ነገር ማለት ነው። ዛት ቴክስ ዘ ሲግናል ፍሮም ዘ ኮንትሮል ኤንድ ኮንቨርት ኢት ኢንቱ ሳም ካይንድ ኦፍ ፊዚካል አክሽን። ስለዚህ controller ኡ control የተደረገውን signal ወስዶ control signal ያው ብዙ ጊዜ electrical signal ነው። ያ electrical signal ወስዶ ወደ physical action የሚቀይርልን ማለት ነው። like muscle ነው consider የምናደርገው actuator ኦችን ማለት ነው። for our case the actuator is the heating element yes እዛ ጋ ያለው heater ኣችን ነው ማለት ነው። አክቹዌተራችን ከኮንትሮሉ ኤሌክትሪካል ሲግናል ይወስዳል፣ then physical temperature ን produce ያደርጋል ማለት ነው። heat ን produce ያደርጋል ማለት ነው። ዚስ ሂተር ኮንቨርት ዘ voltage ድሮፕ ኢንቱ ኤሂት ነው። ቮልቴጅ ድሮፑ ነው እዛ ጋ voltage drop ኡን ወደ ይቀይራል ወደ physical ነገር። እሺ controller ጋር ደግሞ ስንመጣ ኮንትሮለር ዲቫይስ ዳት ሞኒተር signal from sensors and take the necessary action to keep the process within specified limits according to the predefined program by activating and controlling the necessary actuations ስለዚህ መጀመሪያ የምንሰጠው ምን አለ ፕሪዲፋይንድ የሆነች ወይም ሴት ፖይንት የምትል የምንላት ነገር አለች ያችን ይቀበላል እንደገና ደግሞ በሴንሰር አማካኝነት አሁን ላይ ያለውን output ላይ የምናገኘውን physical variable ይቀበላል። based on this combination በ set point ኡ እና አውትፑት ላይ በምናገኘው measured በተደረገው physical variable combination ለ actuator ኡ actuating signal ይሰጣል ማለት ስለዚህ system ኡ monitor ማድረግ ነው። በተፈለገችው set point ላይ እንዲቀጥል አድርጎ ወይም ማድረግ ማስቻል ነው controller ኡ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው እንትን ላይ በቃ like እንደ brain ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተለያዩ ቦታ input ኦችን ወስዶ based on that input ምን ያደርጋል ማለት ነው። የተፈለገው controlling system control መደረግ በተፈለገበት level control እንዲሆን የሚያደርግልን device ነው controller የምንለው ማለት ስለዚህ የተፈለገችዋን set point ወይም ዲዛይርድ ቫሉ ሜንቴን ለማድረግ action ኦችን ወይም signal ኦችን ለ actuator ኡ የሚሰጠው controller ኡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዲስ ኮንትሮሊንግ ሲ በተደረገው signal ነው actuator ኡ actuate የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሪዲፋይንድ የሆነችው ቫሉ አለች። እንደገና output ላይ measure የምናደርገው በ sensor አማካኝነት አለ። ቤዝድ ኦን ዲስ ቱ ኮምቢኔሽን ቫሉስ አክቹዌተሩ አክቹዌቲንግ ሲግናል ኮንትሮል የተደረገ actuating controlled signal እየሰጠ actuator ኡ actuate ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በተፈለገው limit ስራው እንዲቀጥል የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እንዲቀጥል ማድረግ የሚያደርገው እዛ control system ውስጥ ካሉ component ኦች ማን ነው? controller ኣችን ነው ማለት ነው። for our case controller can be PID ሊሆን ይችላል፣ ፒኤልሲም ኮንትሮል ሊሆን ይችላል፣ temperature controller ም ሊሆን ይችላል። እነዚህን controller ኦች ተጠቅመን temperature system ውስጥ temperature control system ውስጥ ከሌላ actuator ከ sensor ኦች ጋር combine በማድረግ የ system ኡን temperature control ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ controller የምንለው ምንድን ነው? በቃ control መደረግ የተፈለገውን variable በዛች limit እንዲቀጥልልን ማድረግ ማለት ነው። በተፈለገችው set point ስራው እንዲቀጥል ማድረግ የሚችል ወይም control የሚያደርጋት ነገር ማለት ነው። based on set point input value እና output ላይ በምናገኘው measured በተደረገው በ sensor measure በተደረገው የ temperature መጠን እያየ ለ actuator ኡ signal በመስጠት ማለት ነው። disturbance disturbance የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? system ኣችን በተፈለገው desired point ላይ እንዳይሆን የሚያደርግልን ነገር ማለት disturb ማለት መረበሽ ማለት ነው። disturb የሚያደርግልን ነገር ማለት ነው። disturbance የምንለው ሲግናል ዛ ቴንድስ ቱ አፌክት ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዘ አውትፑት ኦፍ ሲስተም። ስለዚህ output ኡ መሆን አለበት ብለን consider የምናደርገው value uh, አለ፣ የምንሰጠው set point አለ። ያ set point እንዳይመጣ የሚያደርግልን የሚያደርግብን disturbance የሚያደርግብን ነገር ያን disturbance እንለዋለን። እና disturbance ሁለት አይነት ነው። አንደኛ external ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ደግሞ internal ሊሆን ይችላል። internal በምንልበት ጊዜ ዲቱ እዛው control system ውስጥ ባሉ component ኦች አማካኝነት ከሆነ ማለት ነው። የተለያዩ component ኦች አሉ። የ actuator ኡ fail ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፋንክሽናሊቲውን መስራት አለመቻል ይሆናል፣ or control ሊሆን ይችላል፣ or ሌላም ነገር በዛው within control system ውስጥ በዛው ማለት ነው በዛው በ block ኦች ውስጥ የሚፈጠር ችግር ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ external disturbance ከውጭ በውጭ ከ control system ኡ ውጭ ከ control block ኦች ውጭ በሆነ effect disturb ሊደረግ ይችላል ማለት የዛኔ external disturbance እንለዋለን። for our case possible disturbance እዚህ ጋር component ኦቹ ላይ ምንም አይነት disturbance የለም ወይም ችግር የለም ብለን ካሰብን ሊሆን የሚችለው external disturbance ነው። ያ disturbance ደግሞ ለእኛ ምንድን ነው control ማድረግ የፈለግነው temperature ነው። temperature ኡ controlled እንዳይደረግብን ሊያደረግ የሚችለው ደግሞ ምንድን ነው? ከውጭ የሚገባው ቀዝቃዛ አየር ነው። በሩ መስኮቱ ሲከፈት ቴምፕሬቸሩ ቫሊውን ፍላክቸት ያደረግብናል ማለት ነው። እንዲቀንስ ያደርጋል። ቀዝቃዛ አየር ሲገባ የ transfer የሆነና እዛ ጋ ያለው temperature ነው ይቀንሳል። ስለዚህ ከውጭ የሚገባው cold air ለእኛ external disturbance ኣችን ነው ማለት ነው። ደግሞ አውትፑቱ መሆን ባለበት value ላይ እንዳይሆን የሚያደርግብን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው disturbance። ያው feedback element feedback ከቅድም ጀምሮ ካለፉት lecture ኦች ጀምሮ የምንለው ነገር ነው። የአውትፑቱ ሜየር እያደረገ ለ controller ኡ በ error block በኩል ወይም በ error detector በኩል የሚሰጠው ማለት ነው። currently ምንድን ነው የሚለውን check እያደረገ ኢት ኮንሲስት ኦፍ ሴንሰር ዛት ሜየር አውትፑት ቫሊዩ ኦፍ ዘ ሲስተም ኤንድ ኢት ፊድ ቱ ፊድ ዘ አውትፑት ባክ ቱ ዘ ኢንፑት። ስለዚህ በ error detector በኩል ለ input ሰጥቶ ለማን ለ controller ኡ ይገባል ማለት ስለዚህ አውትፑቱ ሜጀር የሚያደርግ ነው ማለት sensory circuit ኦች ናቸው የሚፈለገው physical value ላይ system ኣችን ነው እንዲ ያለው current ላይ አሁን ላይ ያለው የሚለውን check እያደረገ ለ input በኩል ለ controller ይሰጣል። controller ኡ error ኡን check አድርጎ error ኡ zero ከሆነ ስለዚህ system ኡ ልክ ነው ማለት ነው። አሁን በምንፈልገው ላይ ነው። ግን error ኡ different from zero ከሆነ የሆነ problem አለ። ስለዚህ ያቺ ፕሮብሌም ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ከሆነች የ heater ኡን condition change በማድረግ ወይም manipulate በማድረግ ስለዚህ output ኡን ያስተካክለዋል ማለት ነው። For our case, the feedback network or circuit will be a temperature sensor such as thermocouple which measures the actual output. sensor ነው በቃ temperature sensor ን as የ feedback እንጠቀማለን እዚህ ጋር ማለት ነው። output ኡን measure ለማድረግ እዛ ጋር ምን ያህል ነው የወጣ የሚለውን measure ለማድረግ temperature sensor እንጠቀማለን። ሌላዋ error detector ነች። error detector ማለት የ input ኡና በ sensor ኡ አማካኝነት የሚመጣውን output ቱን difference ኣቸውን የምታወጣልን ማለት ነው። የጨረቃ difference ኣቸውን የምታወጣልን ከ set point ኡ ምን ያህል output fluctuate ያደረገ የምትለውን difference አውጥታ ያችን በ controller ኡ የምትሰጣት part ማለት ነው። ዲቴክተር ዩዝድ ቱ ሴንስ ኤንድ ሜዥር ኤኒ ኤረር ዛት ሜት ኦከር ኦልሬዲ ኦከር ኦር ኦልሬዲ ፐርሲስት ኢን ደ ኮንትሮል ሲስተም። ስለዚህ error ኡን ነው measure የምታደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ከ output ኡ የመጣውና input ኡ ላይ የሚሰጠውን ሁለቱን difference measure በማድረግ ያለውን error check ነው። ኤረርስ አር ዘ አብኖርማሊቲ ዛት ኦከር ዲቱ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዘ አክቹዋል ቫሊዩ ኤንድ ዘ ሜዥርድ ቫሊዩ። actual value የምንለው ምንድን ነው? እኛ የሰጠነው input ኣችን ነው ማለት ነው። ሜዥርድ ደግሞ አውትፑት ላይ የምናገኘው የሁለቱ difference error እንለዋለን ማለት ነው። error detector in control system perform the ታስክ ቱ ኮምፔር compare the reference and output signals ሌላው ደግሞ ኦፕሬሽናል አምፕሊፋየርስ ካን ቢ ዩዝድ አስ ኤረር ዲቴክተር። ስለዚህ operational op-amp የምንላቸው subtract ምናምን ማድረግ ስለሚችሉ እንደ ኤረር ዲቴክተር በሰርኪታችን ውስጥ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። operational amplifier ኦችን እንደ ኤረር ዲቴክተር ተጠቅመን ኤረርን ዲቴክት ሊያደርጉልን ይችላሉ ማለት ነው።